સમયનું રોકાણ કરી રહ્યા છો you are investing the time to receive the revelation from God પ્રભુ તરફથી પ્રકાશ પ્રાપ્ત કરવા માટે તમે આ સમયનું રોકાણ કરી રહ્યા છો so many many things we are running behind it ઘણી બધી બાબતોમાં આપણે એની પાછળ આપણે દોડતા હોઈએ છીએ or any offers comes from the government or any other organisation or we go and stand on the line સરકાર તરફથી કે સંસ્થા તરફથી કંઈક ઓફર આવે એટલે પછી તરત જ આપણે લાઈનમાં જઈને ઊભા રહીએ so many good things comes we stand in the line ઘણી બધી સારી વાતો આવે ને પછી તરત જ આપણે લાઈનમાં ઊભા રહી જઈએ so we wait long time for the some kind of occasions ઘણી વાતો આપણે બહુ લાંબા સમય સુધી રાહ જોવી પડતી હોય છે wait count we wait in the presence of God for our own life આપણા પોતાના જીવનની અંદર સારું કંઈક થાય તો એના માટે દેવની હાજરીમાં આપણે કેમ લાઈનમાં ના ઉભા રહીએ hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah this is your own life આ તમારા જીવન માટે છે યોર લાઈફ તમારા જીવન માટે યોર ફ્યુચર તમારું ભવિષ્ય ફોર યોર ચિલ્ડ્રન સેક તમારા બાળકોને માટે યોર મિનિસ્ટ્રી સેક તમારી સેવાને માટે ફોર યોર ફેમિલી તમારા કુટુંબ માટે વેઇટ રાહ જુઓ વેન યુ વેઇટ જ્યારે તમે રાહ જુઓ છો then your your strength will be renewed ત્યારે તમારી અંદર જે બળ છે ને એમાં નવીનતા આવશે hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah so from the morning we are meditating about the prayer સવારથી આપણે પ્રાર્થનાનો જે વિષય છે પ્રાર્થના વિશે આપણે મનન કરી રહ્યા છીએ so you understand what is prayer right now હવે તમને સમજણ પડી કે પ્રાર્થના એટલે શું સમજાયું પ્રાર્થના એટલે શું આમેન હા પ્રેયર ઇઝ લાઈફ પ્રાર્થના એ જીવન શૈલી છે So prayer is life. પ્રાર્થના એ જીવન શૈલી છે. You know one more thing I want to add. One more thing I want to add it. એની અંદર બીજી એક બાબત હું ઉમેરવા માંગુ છું. The prayer is a great communication between the creator and the creation. આ પ્રાર્થના એટલે સર્જનહાર અને સૃષ્ટિ એ બંને વચ્ચેનો એક મોટી વાતચીત છે વાર્તાલાપ છે So we should have the healthy communication. આપણે વાતચીત કરીએ આપણા સૃષ્ટિકર્તા ઈશ્વરની સાથે ત્યારે એમાં સ્વા- સ્વાસ્થ્ય હોવું જોઈએ So when you go to the remote place of the village nearby, જ્યારે તમે આજુબાજુના એમ કે ગામડાની અંદર દૂર ચાલ્યા જાઓ and first of all you want to make a call, પછી તમારે કોલ કરવો હોય મોબાઈલમાંથી and what you see first, the tower, how much, તમે આ સિટીથી તમે દૂર જાઓ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં જાઓ તો પહેલા પહેલું તમે શું જોશો મોબાઈલમાં so you keep on tracking the tower tower ક્યાં મળશે એમ કહીને ગમે ત્યાં પેલા ટેકરા ઉપર ઊભા રહીએ કે ગમે ત્યાં ઊભા રહીને આપણે ટાવર મેળવવાની કોશિશ કરીએ છીએ so when the that particular spot is out of the network જ્યારે જે જગ્યાએ તમે ઊભા હો એ ત્યાંથી નેટવર્ક ન પકડાતું હોય so when the when the cell phone tower is somewhere near you'll get a good frequency તમે એવી જગ્યાએ જાઓ છો જ્યાં ટાવર પકડાય ત્યારે વાત શક્ય બને છે when you are out of the radius you won't get the network જ્યારે તમે એ રેડિયસની બહાર જાઓ છો કવરેજની બહાર જાઓ છો ત્યાં પછી તમને નેટવર્ક પકડાતું નથી સો when the same thing in a spiritual manner એ જ બાબત આત્મિક રીતે આપણે જોઈ શકીએ છીએ સો when you close to the word of god જ્યારે તમે પ્રભુના વચનની વધારે નજીક હો સો when you close to the law of lord પ્રભુના નિયમ અને પ્રભુના પ્રેમની વધારે નજીક તમે આવો ત્યારે and i want to emphasize what is the law of the lord હવે પ્રભુનો નિયમ એ શું છે એની પર હું તમને જરાક વધારે ભાર દેવા માંગુ છું god with a full strength full heart with a full soul તમે તમારા પરમેશ્વરને તમે તમારા દેવને પૂરા મનથી પૂરા અંતઃકરણથી તમે પ્રેમ કરો and you love your neighbor as you love yourself જેમ તમે તમારી જાતને પ્રેમ કરો છો એ રીતે તમે તમારા પડોશીને પણ પ્રેમ કરો so that's how you need to abide in the law of the lord એ રીતે તમારે પ્રભુના નિયમનું પાલન કરતા રહેવાનું છે so when you close to the god's presence જ્યારે તમે દેવની હાજરીમાં તમે નજીક રહો છો and you have a full network in your life તમારા જીવનમાં નેટવર્ક બરાબર પકડાયેલું રહે છે and there won't be a with that shaky voice ત્યારે પછી પેલો એમ કે શબ્દ બરાબર આમ બરાબર સંભળાશે and that's why we sometimes will see did you did god speak to you ઘણીવાર આપણે પૂછીએ છીએ કે શું દેવે તમારી સાથે વાત કરી and we used to reply in that way આપણે એ રીતે જવાબ આપતા હોઈએ છીએ i heard a voice like a god મેં દેવનો ઝીણો અવાજ સાંભળ્યો એવો આપણે પછી જવાબ આપીએ છીએ I am not very much sure it's God speaks or not મને ખાતરી તો નથી કે દેવે મારી સાથે વાત કરી કે નહીં પરંતુ મને ખાતરી નથી બીંગ એ ચોઝન પીપલ પ્રભુના પસંદ કરેલા લોક તરીકે being a child of God દેવના બાળક તરીકે being a minister of the living kingdom જીવતા જે જીવતા રાજ્યના એક સેવક તરીકે how come we we just give the statement like this whether God spoke to me or not વાત પ્રભુએ મારી સાથે વાત કરી છે કે નહીં એની મને ખબર નથી એવા એમ કે એવા ઢીલા વાક્યો આપણે કેવી રીતે બોલી શકીએ so when we close to the presence of God જ્યારે આપણે દેવની હાજરીમાં નજીક રહીએ છીએ ત્યારે and we we are very much sure about God speaks to me મને ચોક્કસ ખાતરી છે કે દેવે જ મારી સાથે વાત કરી છે એવી ખાતરી હોવી જોઈએ so the full network is on એ માટે કે આખું નેટવર્ક ની અંદર હું છું the spirit soul and body is fully covered by the presence of God શરીર આત્મા અને પ્રાણ એ પ્રભુની હાજરીથી બરાબર ઢંકાયેલા છે so the revelation is not out from your life જેથી તમારા જીવનમાંથી દેવનો પ્રકાશ એ બહાર ન નીકળી જાય revelation is in your life અને એ પ્રકાશ તમારી અંદર રહે વોટ એવર યુ ડુ તમે જે કંઈ કરો વોટ એવર યુ થિંક તમે જે કંઈ વિચારો વોટ એવર યુ મેડિટેટ જે કંઈ તમે મનન કરો વોટ એવર યુ ડિઝાયર જે કંઈ તમે ઈચ્છા રાખો વોટ એવર યુ ટ્રેઇંગ જે કંઈ તમે પ્રાર્થના કરો વોટ એવર યુ વેઇટિંગ તમે જે કંઈ બાબત માટે રાહ જોતા હો and every in the midst of all the aspects in your life તમારા જીવનના તમામ એ ચરણની અંદર and God will give his revelation પરમેશ્વર એનું પ્રકાશન એનો પ્રકાશ તમને પૂરો પાડે hallelujah hallelujah you know that I'm waiting for something good. તમને ખબર છે કે હું કંઈક ભલી બાબતને માટે કંઈક ભલાઈને માટે હું દેવની આગળ રાહ જોઈ રહ્યો છું રહી છું Sometimes God will tell you, wait, my dear daughter, my dear son. કેટલીક વાર પ્રભુ એમ કહે છે કે મારા વાલા દીકરા મારી વાલી દીકરી તું હજુ પણ રાહ જો હજુ પણ તું રાહ જો That's why the Bible says, uh, the humble yourself under the mighty hand of God. એટલા માટે બાઇબલ આપણને કહે છે કે તમે દેવના સામર્થ્ય હાથો નીચે તમે તમારી જાતને નમ્ર કરો ચીન કરો in due time God will exalt your life યોગ્ય સમયમાં દેવ તમને ઉપર ઊંચે ઉઠાવશે Hallelujah. Hallelujah. Sometimes you are waiting, the people will overtake you. કેટલીક they will mock you oh, why are waiting here like a fool i am running and the time will come મારા માટે સમય આવશે God appointed time દેવનો મુકરર કરેલો સમય આવશે they will run અને ત્યારે તમે દોડશો you will fly અને તમે ઉડશો એ લોકો દોડતા છે ત્યારે તમે ઉડાન ભરશો Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah The Elijah prophet ran before the chariot એલિયા જે પ્રબોધક હતો એ રથની આગળ આગળ દોડતો હતો Doesn't matter who runs with the chariot રથની સાથે કોણ છે એની તમારે કાંઈ પરવા કરવાની જરૂર નથી and god will make you overturn and over over look the all the things પરમેશ્વર આ બધી બાબતોની આગળ તમને કરીને આગળ દોડાવશે you will overtake everything તમે બધી બાબતમાં આગળ નીકળી જશો so the prayer is a communication પ્રાર્થના એ વાતચીત છે વાર્તાલાપ છે that communication should be a very healthy one આ વાર્તાલાપ અથવા વાતચીત બહુ આરોગ્યપૂર્ણ હોવી જોઈએ so yeah, when you have a good communication with the children, જ્યારે તમે બાળકોની સાથે સારી રીતે વાર્તાલાપ કરશો ત્યારે the research says saying right now, research અ, સંશોધન આ પ્રમાણે કહે છે statistically they are saying આંકડા આ પ્રમાણે આપણને બતાવે છે lot of uh, misleading children, lot of misleading children. અ, ઘણા બધા બાળકો જે ગુમરાહ અથવા ગેરમાર્ગે દોરાઈ જાય છે એ બાળકો They do not have a proper communication with the parents. એ બાળકો પોતાના માતા પિતાની સાથે સારી રીતે અથવા યોગ્ય વાતચીત કરી શક્યા નહીં એટલા માટે ગેરમાર્ગે દોરાઈ જાય છે that's why they they keeping the gap in the communication with the parents એટલા માટે તેઓ પોતાના માતા પિતાની સાથે વાતચીત કરવામાં પણ તેઓ છે ને અંતર રાખતા હોય છે and they are misleading their life અને તેઓ પોતાના જીવનને પછી અવળા માર્ગે ફંટાવી દે છે સો when the communication breaks જ્યારે વાતચીત એ અટકી જાય અથવા તૂટી જાય when the communication between the parents and the children માતા પિતા અને બાળકો વચ્ચેની જે વાતચીત છે એ વાર્તાલાપ જ્યારે અટકી જાય and the communication between the husband and wife પતિ પત્ની વચ્ચેનો જે વાર્તાલાપ એ જ્યારે અટકી જાય ત્યારે the communication between the siblings અને બાળકોની વચ્ચે જે ભાઈ બહેનો છે એ બાળકોની વચ્ચે જ્યારે વાર્તાલાપ અટકી જાય the communication between each other એકબીજા સાથેની માંગણીમાં આવતા જે લોકો છે એકબીજા સાથેનો જે વાર્તાલાપ એ ટૂંકો થઈ જાય અથવા અટકી જાય so that there is no healthy talk between the two parties આ બંને જે પક્ષકાર હોય છે એ બંને પક્ષકારોની વચ્ચે સ્વાસ્થ્યપૂર્ણ વાર્તાલાપ થતો નથી એન્ડ ધ રિલેશનશિપ બ્રોક અને સંબંધો કપાઈ જાય છે તૂટી જાય રિલેશનશિપ ઇઝ બ્રોકન જ્યારે સંબંધમાં એ તૂટ પડે અથવા તૂટી જાય ત્યારે and evil will come and evil will come and ત્યારે એ દુષ્ટતા પ્રવેશ કરે છે સો વી નીડ અ યુનિટી આપણે એકતા હોવી જરૂરી છે ઇન બિટવીન અસ આપણી અરસ પરસ એકબીજાની વચ્ચે and in between God and us ઈશ્વર અને મારી સાથે ઈશ્વર અને આપણી સાથે પણ એ એકતા હોવી જરૂરી છે અને અરસ પરસ એકબીજાની સાથેની એકતા hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah that's why the Jesus said એટલા માટે પ્રભુ ઈશ્વરે કહ્યું આઈ લિવ ઇન યુ હું તમારી અંદર રહું યુ લિવ ઇન મી તમે મારામાં રહો that is a close bonding relationship એ છે એકતાની અંદર આપણને સ્થિર રાખનારી બાબત so the communication is very important એટલા માટે વાર્તાલાપ અથવા વાતચીત એ બહુ મહત્વપૂર્ણ છે more you talk to your father, જેટલી વધારે તમે પિતાની સાથે તમારા આત્મિક પિતા તમારા જે સ્વર્ગીય પિતાની સાથે વાર્તાલાપ તમે કરો the more you talk to the master, જેટલી વધારે તમે તમારા સ્વામીની સાથે વાત કરશો the more you close relationship with God, એ જેટલો તમે વધારે ઈશ્વરની સાથેના નજીકના સંબંધમાં રહેશો and there is no gap between you and God, તમારી અને ઈશ્વરની વચ્ચે જરા પણ જો એમ કે રિક્ત સ્થાન નહીં હોય તો you are abiding your life into the Christ. તમે તમારા જીવનને ખ્રિસ્તમાં તમે મૂકો છો That's why Paul said, I'm, I'm committing myself on the cross. એટલા માટે પાઉલ એમ કહે કે હું મારી જાતને વધસ્તંભે લાવું છું no longer I live the Christ is live in me હવેથી હું ને પરંતુ ખ્રિસ્ત મારામાં જીવે છે so the the the Paul saying that I want go into the Christ Paul એમ કહે કે હું તો ખ્રિસ્તની પાસે જવા માંગુ છું no need to the people never want to see the Paul they want to see the Christ હા એ માટે કે લોકો પાઉલને ને પરંતુ ખ્રિસ્તને જોઈ શકે so that kind of close relationship એવા પ્રકારનો અંગત અને નજીકનો સંબંધ if the fingers are closed, the fingers are closed, જો આ આંગળીઓ એમ કે બંધ હોય there is no gap, આ બે આંગળીની વચ્ચે જરા પણ જગ્યા ન હોય ત્યારે and the Satan cannot penetrate. ત્યારે શૈતાન અંદર આવી શકતો નથી Hallelujah. હાલેલુયા Hallelujah. Hallelujah. That is the Christian life. આ છે ખ્રિસ્તી જીવન. That is the prayer. આ છે પ્રાર્થના. That is the prayer of life. આ છે પ્રાર્થના વાળી શૈલી. And a life with a prayer. અને એવું જીવન કે જ્યાં પ્રાર્થના છે. Hallelujah. Hallelujah. So we are coming from the beginning what is prayer. આપણે શરૂઆતથી જોયું કે પ્રાર્થના એટલે શું. So I want to recall that. આ બધી બાબતોને આપણે ફરીવાર તાજી કરી લઈએ. Prayer is understanding. પ્રાર્થના એ સમજણ છે. Prayer is the will. પ્રાર્થના એ ઈચ્છા છે. The prayer is the mind. પ્રાર્થના એ આપણું મન છે. The prayer is your heart. પ્રાર્થના આપણું અંતઃકરણ છે. Prayer is an inner man. પ્રાર્થના એ આપણો અંદરનો માણસ છે. And the prayer is your life. અને પ્રાર્થના એ જીવન શૈલી છે And when the life become a complete અને આ જીવન જ્યારે એક એકાગ્ર અને સંપૂર્ણ બને છે and the complete life come to the come to the proper point જ્યારે આ સંપૂર્ણ અથવા સમગ્ર જીવન એક નક્કી કરેલા સમયમાં જ્યારે એકત્ર થાય છે and that is the God appointed time એ છે દેવનો મુકરર કરેલો સમય and there you nail down અને ત્યાં જ્યારે તમે ઘૂંટણે પડો છો એન્ડ આસ લાઈક જેબે અને યાબેદની જેમ તમે પ્રાર્થના કરો રિસીવ ધ મિરેકલ અને ચમત્કાર તમને પ્રાપ્ત થાય and testifying to the people અને લોકોને તમે સાક્ષી આપી શકો and extend the kingdom of god in the planet earth અને આ પૃથ્વીની ઉપર તમે દેવના રાજ્યનો વિસ્તાર તમે વધારી શકો and a successful life and the ministry તમે જીવનની અંદર અને સેવામાં તમે સફળ થઈ શકો છો amen hallelujah amen amen hallelujah hallelujah that is life આ છે જીવન in christ ખ્રિસ્તમાં holy jesus so we were talking about the prayer, the two type of prayer. બે પ્રકારની પ્રાર્થનાનું આપણે અ, ચર્ચા કરી કરી So one is for ours. એક તો બીજાઓના માટે કરેલી પ્રાર્થના So we discussed about that. હવે એના વિશે આપણે ચર્ચા One કરી is for others. હવે બીજાઓ માટે કરેલી બીજાઓ માટે પ્રાર્થના કરવી એ શું In others, there is a chosen people હવે બીજાઓ જે છે એની અંદર પાછા પસંદ કરેલા લોકો છે that we already had a time and we discussed about it. એના વિશે પણ આપણે સમય લઈ અને એની ચર્ચા કરી And Moses was praying for the Hebrews in the wilderness. મૂસા એ ની અંદર હિબ્રુ લોકો માટે પ્રાર્થના કરતો હતો so God relent from the wrath of God. અને પરમેશ્વરે એને એ જે કોપ આપવા લાવવા માટે યોજના બનાવી હતી ત્યાંથી પ્રભુ પાછા હટી ગયા. And the second type of prayer for the others. અને બીજી પ્રાર્થના જે છે એ એ આપણે બીજા માટે કરીએ છીએ તે. It is written in the Genesis chapter 18 verses 22 to 33. ઉત્પત્તિ 18 22 થી આપણે જોઈએ છે ઉત્પત્તિનું પુસ્તક 18 નો અધ્યાય 22 ની કલમથી. Uh, now you can read it out. હવે તમે એને વાંચી શકો છો. અને તે પુરુષો ત્યાંથી વળીને સદોમ બની ગયા પણ ઇબ્રાહિમ યહોવાની આગળ હજુ ઊભો રહ્યો અને ઇબ્રાહિમ પાસે આવ્યો ને બોલ્યો શું તું દુષ્ટોની સાથે ન્યાયીઓનો પણ નાશ કરશે કદાચ તે નગરમાં પચાસ ન્યાયી હોય તો શું તું તેનો નાશ કરશે ને તેમાંના પચાસ ન્યાયીને લીધે તે જગા નહીં બચાવે એવી રીતે કરવું તારાથી વેગળું થાવ એટલે દુષ્ટોની સાથે ન્યાયીઓનો સંહાર કરવો અને એમ ન્યાયીઓને દુષ્ટોની બરાબર ગણવા એ તારાથી વેગળું થાવું આખી પૃથ્વીનો ન્યાયાધીશ શું ન્યાય નહીં કરશે અને યહોવાએ કહ્યું જો સદોમ નગરમાં પચાસ ન્યાયી જડે તો તેઓને સારું હું એ આખી જગાને બચાવીશ અને ઇબ્રાહીમે અને ઇબ્રાહીમ ઉત્તર લઈને બોલ્યો જો હવે હું ધૂળ તથા રાખ છતાં પ્રભુની આગળ બોલવાની હિંમત ધરું છું કદાચ પચાસ ન્યાયમાં પાંચ ઓછા હોય તો શું પાંચની ખોટને લીધે શું તે નગરનો નાશ કરશે અને તે બોલ્યો જો મને ત્યાં પિસ્તાળીસ જડે તોય શું તોય હું તેનો નાશ નહીં કરીશ અને તેણે ફરી તેને કહ્યું કદાચિત ત્યાં ચાલીસ જડે તો ત્યારે તેણે કહ્યું કે ચાલીસને લીધે પણ હું એમ નહીં કરીશ અને તેણે કહ્યું કે પ્રભુને રોષ ન ચડે તો હું ફરી બોલું કદાચિત ત્યાં ત્રીસ જડે તો તેણે કહ્યું જો ત્યાં ત્રીસ જડે તોય હું એમ નહીં કરીશ અને તેણે કહ્યું કે હવે જો મેં પ્રભુની આગળ બોલવાની હિંમત ધરી છે કદાચિત ત્યાં વીસ જડે તો તેણે કહ્યું વીસને લીધે પણ હું તેનો નાશ નહીં કરીશ અને તેણે કહ્યું પ્રભુને રોષ ન ચડે તો હું ફરીથી એકવાર બોલું કદાચિત ત્યાં દસ જ જડે તો તેણે કહ્યું કે દસને લીધે પણ હું તેનો નાશ નહીં કરીશ અને યહોવા ઇબ્રાહીમની સાથે વાત પૂરી કરીને ચાલ્યો ગયો અને ઇબ્રાહીમ પોતાને ત્યાં પાછો આવ્યો Hallelujah. Hallelujah. See the here we are we are closely we can watch it out. અહીંયા આપણે બહુ ધ્યાનથી નિહાળી શકીએ છીએ. Abraham was praying unto God. Abraham એ પરમેશ્વરની સાથે વાર્તાલાપ કરે છે. For others. બીજાઓ માટે. And is asking I think is my calculation six time is interceding with God. અને જો મારી ગણતરી સાચી હોય તો એ 6 વખત પ્રભુની આગળ એ એ પ્રાર્થના કરે છે. And God, Abraham has started with like that? Did you also destroy the righteous with a wicked? અને અબ્રાહમે શરૂઆતમાં પ્રભુને એવું કહ્યું કે હે પ્રભુ ન્યાયીઓની દુષ્ટોની સાથે ન્યાયીઓને પણ તમે મારી નાખશો So when we pray to others, જ્યારે આપણે બીજાઓને માટે પ્રાર્થના કરીએ we need to make God to uh, have the mercy on his heart because he's a God of mercy. કારણ કે ઈશ્વર એ દયાળુ ઈશ્વર છે તો આપણે અ, ઈશ્વરની આગળ ઈશ્વરની દયાને માટે પ્રાર્થના કરવાની You ask God, merciful Lord, આપણે એવું કહેવું કે હે દયાળુ પ્રભુ concern about the people. લોકોની તમે પરવા કરો And I tell you that God knows everything before we ask. હું તમને કહેવા માંગુ છું કે આપણે માગીએ તેની પહેલા પ્રભુ બધું જ બરાબર જાણે છે is our duty to ask him પરંતુ આપણી ફરજ બને છે કે આપણે પ્રભુને પ્રાર્થના કરીએ He is a very lovable God. અને બહુ જ પ્રેમ કરી શકાય એવો ઈશ્વર છે That's why He gave Himself as a sacrifice for our sin and uh, curses. એટલા માટે આપણા પાપ અને શ્રાપને માટે ઈશ્વરે પોતે પોતાની જાતને સોંપી દીધી છે So uh, God- Abraham is asking, Will you destroy the righteous in the midst of wicked? Abraham એ પરમેશ્વરની સાથે વાર્તાલાપ કરતા કરતા એમ કહે કે હે પ્રભુ શું તમે ન્યાયી માણસને પણ દુષ્ટોની સાથે તમે નાશ કરી લેશો And he start taking the statistical point. હવે આંકડા જે છે એ આંકડા બતાવતા બતાવતા અબ્રાહમ હવે શરૂઆત કરે છે And uh, Abraham is starting with the number 50. હવે અબ્રાહમે શરૂઆત કરી ત્યારે પચાસ નો આંકડો બતાવ્યો And he started with the 45. પછી તે પિસ્તાલીસ ઉપર આવે God, God said, I won't uh, destroy the, the twin cities if the 45 righteous is there. પ્રભુએ એવું કહ્યું કે જો પિસ્તાલીસ લોકો પણ ન્યાયી માણસ મને મળે તો હું બંને અ, જે આ નગર છે એનો નાશ નહીં કરું And it's uh, decreasing the numbers numbers like 40, 30, 20. પછી એ જે આંકડો છે એ નીચે આવતા આવતા 40, 30, 20 and is asking God, will you destroy the city? અને પછી અબ્રાહમ પ્રભુને એમ કહે કે શું પ્રભુ આટલા જો માણસ હોય તો પણ તમે નગરનો નાશ કરશો and God said if there is a 20 righteous I will not destroy the cities દેવ કહે છે કે જો નગરની અંદર 20 ન્યાયી માણસ જો જડે તો પણ હું નગરનો નાશ નહીં કરું and finally the Abraham is again asking God and pleading God ફરી વાર પાછો અબ્રાહમે પરમેશ્વરને આગળ વિનંતી કરતા કરતા એમ કહે છે કે પ્રભુ God forgive me if the 10 righteous say હે પ્રભુ જો 10 દસ લોકો દસ ન્યાયી માણસ જો મને મળે તો એમના લીધે તું નાશ કરશે will you destroy the city શું તમે આ શહેરનો નાશ કરશો and the lord said i will not ત્યારે પ્રભુએ ઉત્તર આપ્યો કે ના હું નાશ નહીં કરું So we should know what is happening in our country and in this world. આપણા દેશમાં અને આપણી દુનિયામાં શું થઈ રહ્યું છે એની જાણકારી આપણને હોવી જોઈએ. We should have the social knowledge. આપણી પાસે સામાજિક જ્ઞાન પણ હોવું જોઈએ. many Christians I've seen in my life, they do not have any social explosion and knowledge. અ, મેં ઘણા બધા લોકોને જોયા છે કે આ ઘણા બધા વિશ્વાસીઓ સેવકો એમને સામાજિક જ્ઞાન એનો કાંઈ અતોપતો હોતો જ નથી and the ministers the young people you need to gather the social knowledge જે જુવાન સેવકો છે તમારે પણ આત્મિક સામાજિક જાણકારી સમાજના વિશેની જાણકારી પર તમારે હોવી જોઈએ so tomorrow in the leadership training i'll tell you all these things આવતીકાલે આગેવાનીની જ્યારે આપણે એની તાલીમની અંદર હું તમને આ બધી બાબતો કહીશ So the Abraham is interceding and praying to God. જ્યારે અબ્રાહમ એ પરમેશ્વરની આગળ વિનંતી કરે છે અને પ્રાર્થનામાં સમય વિતાવે છે. And unfortunately very sadly there is not 10 people in the Sodom and Gomorrah. હવે દુર્ભાગ્યવશ એવું થાય છે કે સદોમ અને ગમોરા એ નગરની અંદર 10 ન્યાયી માણસ પણ મળ્યા નહીં. I will tell you the spiritual calculation. હવે આત્મિક ગણતરી કેવી રીતે કરાય એ હું તમને કહીશ If you read in the chapters in the, in the, in the book of Genesis 19 and all, જો તમે ઉત્પત્તિનું પુસ્તક ઓગણીસમાં અધ્યાયની અંદર જ્યારે આ વાંચો છો ત્યારે but this is not my subject, but let me tell you all these things. આ મારો વિષય નથી પરંતુ આ હું તમને કહેવા માંગુ છું See, we, the, we read in the Bible, બાઇબલમાં આપણે વાંચીએ છીએ and there is a Lot and his wife and two daughters. લોત એની પત્ની અને એની બે દીકરીઓ એના વિશે આપણે બાઇબલમાં વાંચીએ છીએ લોત પત્ની અને એની બે દીકરીઓ how many people god said કેટલા લોકો પ્રભુએ કહ્યા 10 દસ if there is a ten the cities will be spared out જો દસ ન્યાયી માણસ આ સદોમ ગમોરામાંથી જો જડે તો એ શહેરને પ્રભુ નાશ નહીં કરે બચાવશે so there is a spiritual calculation in this planet earth આ પૃથ્વી જે છે આ પૃથ્વીના ગ્રહ ઉપર એક આત્મિક ગણતરી આ રીતે આપણે કરી શકીએ in every in the part of this world like Porbandar Chennai or Ahmedabad or any any any part in Africa Asia Europe anywhere ભારતના કે પછી દુનિયાના જેમ કે જેમ કે ચેન્નાઈ છે કે પછી પોરબંદર છે કે પછી અમદાવાદ છે કે દુનિયાના કોઈ પણ એક ભાગને માટે anywhere whatever the places કોઈ પણ જગ્યા હોય પણ કોઈ પણ જગ્યાને માટે આ ગણતરી આપણે કરી શકીએ યુ જસ્ટ નેમ ઇટ તમે એનો કોઈ પણ ભાગનું નામ લઈ શકો છો there should be the proper amount of the righteous people should live in that spot જે તે જગ્યાની અંદર યોગ્ય સંખ્યામાં ન્યાયી માણસો વસતા હોવા જોઈએ but i don't know i shared you before this or not but let me share it again મને ખબર નહીં કે આ બાબત મેં તમને પહેલા કહી છે કે નહીં પરંતુ મને આ કહેવા દો આ વાત તમને okay see when when when the righteous people are there in a particular spot જ્યારે કોઈ એક નગરની અંદર ન્યાયી માણસો રહેતા હોય ત્યારે that that place will be secured એ જગ્યા સલામત બને છે See, when the ten people were, were the allowed in the twin cities, જ્યારે એ બંને નગરોની અંદર સદોમ અને ગમોરાની અંદર દસ માણસો પણ જો ન્યાયી હોત તો and unfortunately they were four, હવે દુર્ભાગ્યવશ એવું બન્યું કે દસ નહોતા પરંતુ ચાર જણ હતા and angels is urging them to run away from the cities. સ્વર્ગદૂત આ ચારેય જણને કહે છે કે ચાલો હવે તમે આ શહેર છોડીને ભાગી જાઓ આગળ નીકળો And the, the Lord is pleading to the angel, હવે લોક એ સ્વર્ગદૂતની સાથે વાર્તાલાપ કરે છે we cannot go to the hill, we'll be die, so we least go into the, the place called uh, that one small village. એક નાનકડું ગામ હતું ત્યાં ત્યાં આગળ આપણે જઈશું આગળ તો હવે જઈ શકાય એમ નથી That place, the, that place was written in the Bible ઓગણીસમાં અધ્યાયમાં લખેલું છે લોટ સ્પેસિફિકલી સેઇંગ હવે લોટ એ ખાસ કરીને કહે છે is that small village can be stay એક નાનકડી એક જગ્યા છે તો ત્યાં અમે રહી શકીએ and the angel because of you સ્વર્ગદૂત એને કહે છે કે તારે લીધે and that village will spare એ જે નાનકડું ગામ છે એ પણ બચી જશે the village name is Z O A અને એ ગામનું નામ છે ઝોઆર So that village will be protected when you go there because of your sake. અ, તારે લીધે એ જોઆર નામની જે જગ્યા છે ને એ પણ બચી જશે So 10 people is not enough for the twin cities. આ બંને જે નગર હતા એ બંને સદોમ અને નગર અ, બ- ગમોરાને માટે દસ ન્યાયી લોકોની સંખ્યા એ બસ નહોતી And four people running away. ચાર જણ ત્યાંથી એ નીકળી રહ્યા છે And the Lot wife would turn back હવે એમાંથી પાછી લોટની પત્ની પાછું વળીને જુએ છે and she became a pillar of salt અને તે નમકનો થાંભલો બની ગઈ and three only entered there હવે ત્રણ જણ ત્યાં પ્રવેશ કરે because of the three righteous sake હવે એ ત્રણ ન્યાયી લોકોને કારણે that village was spared out એ જે ગામ હતું એ જે જગ્યા હતી એ બચી ગઈ and the scripture says અને scripture says વચન કહે છે a lot was afraid to stay in the village એ ગામની અંદર રહેવા માટે લોતને બીક લાગી and he went to the mount on the very next day એ બીજા દિવસે પછી પર્વત ઉપર ચાલ્યો જાય so that village also is an abominated and wicked place એ જગ્યા એ પણ એટલી બધી ભ્રષ્ટ અને બિલકુલ એ દુષ્ટ બની ગઈ હતી because of the three elect sake એ ત્રણ જણને કારણે the village is secured that day એ દિવસે આ જે ત્રણ જણને કારણે આખું ગામ બચી ગયું why the, the wife of the lord it became a pillar of salt આ લોટની પત્ની એ નમકનો થાંભલો કેમ બની ગઈ because she lost the flavor કારણ કે એને એને સ્વાદ ક્યાંય મળ્યો જ નહીં because jesus said you are the salt of this world કારણ કે ઈશ્વરે કહ્યું છે કે તમે આ જગતનું નમક છો તમે આ જગતનું મીઠું છો when the salt lost the flavor it will be thrown out જ્યારે આ નમકમાંથી સ્વાદ નીકળી જાય છે ત્યારે એને ફેંકી દેવામાં આવે છે and she left back the ashes so she is turning back અને એ પાછું વળી અને એ પોતાની જાતને ત્યાં ફેંકી દે પોતાનો સ્વાદ એને ગુમાવ્યો So every place there should be a proper amount of righteous people. દરેક જગ્યાએ તમે જાઓ તો દરેક જગ્યાએ યોગ્ય સંખ્યાની અંદર ન્યાયી માણસો રહેવા રહેતા હોવા જોઈએ and we have a responsibility હવે જવાબદારી આપણી બને છે to lead our life as an upright life કે આપણો જીવનો આપણે બિલકુલ નિર્દોષતામાં આપણે જીવીએ and to support others to live upright life અને બીજાઓને પણ નિર્દોષતામાં અને પ્રમાણિક જીવન જીવવામાં બીજાઓને આપણે તૈયાર કરીએ let me repeat again ફરીવાર મને કહેવા દો we need to live a life our life should be upright first આપણા પોતાના જીવન તેઓનો સૌપ્રથમ એ નિર્દોષ અને પ્રમાણિક હોવા જોઈએ and then help others to live upright life અને બીજાઓને પણ નિર્દોષ અને પ્રમાણિકતામાં જીવવા માટે આપણે બીજાઓને પણ હવા પૂરવી જોઈએ and when the land is full of righteous જ્યારે આખો દેશ ન્યાયી લોકોથી ભરપૂર થાય ત્યારે but the land is full of જ્યારે આખો દેશ એ નમકથી ભરપૂર બની જાય land full of the fragrance જ્યારે આખો દેશ અથવા આખી વસ્તી જ આખું શહેર છે એ સુગંધથી ભરપૂર થાય ત્યારે land full of the light જ્યારે આખું નગર અથવા આખો દેશ એ પ્રકાશથી ભરપૂર થઈ જાય that particular spot is secured by the kingdom એ ખાસ જે ભાગ અથવા શહેર અથવા દેશ દેવના દ્વારા એને બચાવી લેવામાં આવે છે Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. So every place we need to rise the righteous. દરેક જગ્યાએ દરેક સ્થળની અંદર આપણે ન્યાયી લોકોને તૈયાર કરવાના છે. And for that we need to rise first. એના માટે પહેલા આપણે પોતે પોતાની જાતને તૈયાર કરવી પડશે. That's why the Bible says. માટે બાઇબલ કહે છે. Rise first. પહેલા તમે ઊભા થાઓ. And shine to the world. અને પછી જગતની અંદર તમારું અજવાળું પ્રગટ કરો. You can't keep your lamp under the table. તમે તમારો જે દીવો છે એને તમે ટેબલની નીચે સંતાડીને તમે રાખી શકતા નથી keep yourself over the lamp તમે તમારી જાતને તમારા એ દીવા જેવા જીવનને એ દીવીની ઉપર તમારે મૂકવાનો છે and light to the world અને જગતને તમારે અજવાળું પહોંચાડવાનું છે and the lamp will be protected અને એ જે દીવો છે એ સલામત રહેશે and the people will get the saved અને દુષ્ટ લોકો એમનો તારણ થશે Hallelujah. Hallelujah. So Abraham was interceding in that way. Abraham એ જગ્યાએ ત્યાં આગળ એ મધ્યસ્થીની પ્રાર્થના કરે છે. That is called the prayer for the chosen people and non-chosen people. એ છે પસંદ કરેલાઓ અને ના પસંદ કરેલાઓને માટે કરવામાં આવતી પ્રાર્થના. Hallelujah. Hallelujah. So I want to make you all understand what is standing in a gap prayer. છીંડામાં ઊભા રહી અને કેવી રીતે પ્રાર્થના કરવી એનો હું તમને અર્થ સમજાવવા માંગુ છું the next dimension of the prayer હવે પ્રાર્થનાનો આગળનો જે આયામ છે તે are you able to realize that i am building you step by step હવે તમને ખબર પડી સમજ સમજાયું કે તમારા જીવન અંદર પ્રાર્થનાનું જે સ્તર કેવી રીતે હોય હોવું જોઈએ પછી એક સ્તરને હું તમારી આગળ સમજાવી રહ્યો છું સમજાય છે So building up your the, the, the theological knowledge. હવે અ, આત્મિક જે જ્ઞાન છે એ જ્ઞાનની અંદર હવે હું તમને થોડો વધારો કરી રહ્યો છું And now you come to the point called the gap prayer. હવે તમે એવી જગ્યાએ આવો છો કે જ્યાં તમારે છીંડામાં ઊભા રહેવાનું છે છીંડામાં ઊભા રહી અને પ્રાર્થના કરવી So that is very important. આ છે બહુ મહત્વની વાત What is gap? આ છીંડું એટલે શું So there is a gap between the creator God સર્જનહાર ઈશ્વર and there is a gap between the creation અને સર્જવામાં આવેલા જે માણસો છે એટલે કે સૃષ્ટિ એની વચ્ચે એક છિંદુ છે ગેપ છે યા જસ્ટ મિનિટ છિંદુ સમજો છો છિંદુ સમજાય છે Okay. Okay. Yeah. So the, the Moses is standing in front of God. અને આ મૂસા જે છે ઈશ્વરના સાનિધ્યમાં ઊભો છે. And behind the Hebrews were there. અને પાછળ હિબ્રુ પ્રજા હતી. So between the God and the Hebrews Moses was standing in a gap. હવે આ સર્જનહાર ઈશ્વર અને હિબ્રુ પ્રજા એની વચ્ચે મૂસા એ છિંદામાં ઊભો હતો. And Abraham was standing for the twin cities. Abraham જે છે એ બંને જે શહેરોને માટે ઊભો છે. So he is standing between the God and to the twin cities in the gap. બંને જે નગર છે સદમ અને ગમોરા અને સર્વશક્તિમાન ઈશ્વર એની વચ્ચે અબ્રાહમ છિંદામાં ઉભો રહ્યો છે that is the the gap prayer એ છે છિંદામાં ઊભા રહીને કરવામાં આવતી પ્રાર્થના see my dear who all wants to become a prayer warriors કેટલા લોકો પ્રાર્થનાના યોદ્ધા બનવા માંગે છે I am not talking normal prayer warriors હું સામાન્ય પ્રાર્થનાની વાત નથી કરતો પરંતુ પ્રાર્થનાની અંદર યુદ્ધ કરવા માટે કેટલા લોકો તૈયાર થવા માંગે don't think I want to rise my hand if you really deserve in your heart you can rise જો તમને હૃદયની અંદર ખરેખર ઉત્કંઠા છે ચાહત છે તો તમે હાથ ઊંચો કરી શકો છો બીજાએ કર્યો એટલા માટે મારે હાથ ઊંચો કરવો એવું નહીં કેટલા લોકો ખરેખર પ્રાર્થનાની અંદર યુદ્ધ કરવા માંગે છે પ્રાર્થનાનું યુદ્ધ Hallelujah. Hallelujah. So just raise your hand up. તમારા હાથને ઊંચો રાખજો so let me pray for you તમારા માટે હું પ્રાર્થના કરું રેશ દરા હાલીની ખુરાબા શુતર બિહાલા તારા શિકારા બહાલા નદે રોબા શુતુર મિહિલના હાલીની ખુરાબા હાલા તારા let the spirit of the Lord come upon you પ્રભુનો આત્મા તમારી પર આવે so that the burden will come upon you. જેથી તમને પ્રભુના તરફથી બોજ The પ્રાપ્ત થાય. burden will come upon you, my dear sister, my dear brother. મારા વાલા ભાઈ મારી વાલી બેન એ બોજ તમારી ઉપર આવે Regarding the nations, દેશો માટે પ્રાર્થના regarding કરવાનો the people group, અને લોક સમૂહ માટે પ્રાર્થના કરવાનો regarding કહો the છો. land. અને દેશના માટે You are getting a burden right now. અત્યારે એ બોજ તમને પ્રાપ્ત થઈ રહ્યો છે No one words God is telling to you. હવે પ્રભુ તમને કેમ કહે છે You will see the visions. તમે દર્શન જોશો Re hal anana hurumanda nahalli titina halora ba shakina hala. The God is giving you the visions. દેવ તમને દર્શન આપી રહ્યો છે And whenever you see the vision, જ્યારે પણ તમને દર્શન પ્રાપ્ત થાય ત્યારે wait in my presence. મારી હાજરીમાં તમે ઉભા રહો અને રાહ જુઓ Discern carefully અને ધ્યાનથી તમે સમજણ પ્રાપ્ત કરો and pray according to my guidance ધ્યાનથી તમે પરખો અને પછી મારી મારી મારા માર્ગદર્શન પ્રમાણે તમે કામ કરો the god is god of near and far પરમેશ્વર એ નજીકનો અને દૂરનો પરમેશ્વર છે a god will make you to pray for africa પરમેશ્વર તમને આફ્રિકાને માટે પ્રાર્થના કરાવશે the god will make you to pray for ukraine પ્રભુ તમને યુક્રેન દેશના માટે પ્રાર્થના કરાવશે god will make you to pray for north korea પ્રભુ તમને ઉત્તર કોરિયા દેશ માટે પ્રાર્થના કરાવશે and god will make you to pray for your own land. અને પ્રભુ તમારા પોતાના દેશને માટે પોતાના વતનને માટે પણ પ્રભુ તમને પ્રાર્થના God કરાવશે will make you to pray for Sri Lanka. પ્રભુ તમને શ્રીલંકા દેશ માટે પ્રાર્થના કરાવશે God will give you the burden. પ્રભુ તમને બોજ આપશે And God will give you the vision. પ્રભુ તમને દર્શન And આપશે God will lead you. પ્રભુ તમને દોરશે See, receive it. સ્વીકારી લો Rabba shatera bahalena nanakila bashotora bahala. Nere sharina mahali deraba kishakura bahala nanatira bash. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Holy Jesus. Turn with me. મારી સાથે તમે આવો Ezekiel chapter 22, verse 30. ઇઝે- અ, હસ્કીએલ બાવીસ અને ત્રીસમાં જીવની See, the word is very clearly stating here. અહીંયા દેવનું વચન આપણે સ્પષ્ટ બતાવે છે Ah, so I sought a man among them તેઓની અંદર મેં એ એવો એક માણસ શોધ્યો who make a wall જે આડરૂપ થઈને and stand in the gap before me. મારી તથા દેશની વચ્ચે છીંડામાં ઊભો રહે See, it's a very important understanding. હવે આ મહત્વપૂર્ણ સમજણ આપણી પાસે હોવી જરૂરી છે Are you really going to pray for the countries, pray for the need of the kingdom? શું તમે અલગ અલગ દેશો માટે અને જે તે જરૂરિયાત છે જરૂરિયાત પ્રમાણે તમે પ્રાર્થના કરવાના છો it is not about one job એ કેવળ એક વ્યક્તિનું કામ નથી ઇઝ ધ ટુ જોબ આ તો બે પ્રકારના કામ છે બીકોઝ ગોડ સેડ કારણ કે દેવ કહે છે આઈ સાઉટ વન મેન મેં તો એક માણસને શોધ્યો વન મેન એક માણસને શોધ્યો વન પર્સન એક વ્યક્તિની મેં શોધ કરી બિલ્ડ ધ વોલ જેથી તે ત્યાં ઊભો રહી શકે to stand in the gap before the God અને દેવની આગળ છીંડામાં ઊભો રહી શકે so we have a two job to do હવે આપણે બે કામ કરવાના છે hallelujah hallelujah it is very important મહત્વના છે so I will lead you to the next level હવે આગળના સ્તરમાં હું તમને દોરી જાઉં જેનેસિસ 1 ઉત્પત્તિ 1 ચેપ્ટર 1 વર્સસ 1 એન્ડ 2 ઉત્પત્તિ 1 અને પહેલી અને બીજી કલમ Holy Spirit is working very powerfully. <laughs> પવિત્ર આત્મા બહુ સામર્થપૂર્વક કામ કરી રહ્યો છે Hallelujah. It is a spiritual oneness. <laughs> આ છે આત્મિક એકતા Hallelujah. In the beginning, God created heaven and earth. આદિએ દેવે આકાશ તથા પૃથ્વી ઉત્પન્ન કર્યા The earth was without form, અને પૃથ્વી અસ્ત વ્યસ્ત તથા ખાલી હતી and void and darkness was covered. જળની રીપર અંધારું હતું So the Spirit of the Lord is having hovering over the face of the earth. હવે દેવનો આત્મા પાણી પર હાલતો થયો So there is no formation of the earth. અહીંયા આ પૃથ્વીની રચના નથી It's uneven. આ જે બિલકુલ આમ અસ્તવ્યસ્ત છે ઉબડ ખાબડ છે God created heaven and earth in the first scripture. અ, પહેલી કલમમાં લખ્યું કે દેવે આકાશ અને પૃથ્વી ઉત્પન્ન કર્યા And the second scripture says that the earth was shapeless. અને બીજી જ કલમમાં લખ્યું છે પૃથ્વી અસ્તવ્યસ્ત તથા ખાલી હતી So there is a there is a gap. ત્યાં એક ખાલી જગ્યા છે you know the gap was filled by the spirit of the Lord તમને ખબર છે કે પરમેશ્વરના આત્માના દ્વારા એ ખાલી જગ્યાની પૂર્તિ કરવામાં આવી છે and scripture clearly say the spirit of the Lord is hovering over the face of the earth દેવનું વચન એવું કહે છે કે દેવનો આત્મા પાણી ઉપર હલતો હતો here we have the same kind of understanding અહીંયા એ જ પ્રકારની સમજણ આપણને જોવા મળે છે the world is totally corrupted અત્યારે દુનિયા જે છે આ આખી ભ્રષ્ટ થઈ ચૂકી છે so the world is totally corrupted by the evil હવે દુષ્ટતાને કારણે પૃથ્વી એ ભ્રષ્ટ થઈ ચૂકી છે so the God is looking somebody હવે પરમેશ્વર એવા લોકોની કોઈ શોધ કરી રહ્યા છે ટુ બિલ્ડ ધ વોલ જેથી તે દિવાલ રૂપે તે ઉભો રહે બીકોઝ ધ સ્ક્રિપ્ચર સેઝ કેમ કે દેવનું વચન કહે છે that I should not destroy it. જેથી હું તેનો નાશ ન કરું. If not, જો નાશ ન થવા દેવો હોય God will destroy it. જો એમ નહીં થાય તો દેવ એનો નાશ કરશે Please the God destroy the land. We need a person to build a wall and to stand in the gap. દેવ એ જગ્યા જે જગ્યાનો નાશ ન કરે એટલા માટે કોઈ એક માણસની જરૂર પડે છે કે જે દિવાલ રૂપે ત્યાં ઊભો રહે અને પ્રાર્થના કરે so God created everything and this was formless પરમેશ્વરે બધું એમ કે બનાવ્યું પરંતુ આખી પૃથ્વીએ એ અસ્તવ્યસ્ત અને ખાલી હતી and the spirit of the Lord is hanging hovering over the face of the earth દેવનો આત્મા એ પૃથ્વીની ઉપર હાલતો ચાલતો હતો now the world is corrupted હવે આ પૃથ્વી જે છે દુનિયા છે એ ભ્રષ્ટ થઈ ચૂકી છે let me show you the Matthew chapter 4 verses 8 and 9 માથેની વાર્તા ચોથો અધ્યાય 8મી અને 9મી કલમમાંથી મને બતાવવા દો રીડ ઇટ વાંચો Satan is tempting the Lord Jesus Christ. હવે શૈતાન ઈસુ ખ્રિસ્તનું પરીક્ષણ કરતા કહે છે. And showing all the glory of the earth. અને આખી પૃથ્વીનો જે મહિમા છે એ પ્રભુને બતાવે છે. And boldly saying these all the things is delivered unto me. અને તે હિંમતપૂર્વક કહે છે કે આ બધું મને આપવામાં આવ્યું છે. So when this world is delivered unto the Satan. જ્યારે આ દુનિયા એ શૈતાનના હાથમાં સોંપવામાં આવી છે ત્યારે and Satan is ruling in the, the ruler of this earth. આ શૈતાન એ અત્યારની જે દુનિયા છે એનો અધિપતિ અને અધિકારી બન્યો છે. And Bible says he is the ruler of the world. Bible આપણે આપણે બતાવે છે કે શૈતાન એ આ જગતનો અધિકારી છે. And Jesus said the ruler of the world is coming to me. અને બાઇબલ આપણને બતાવે છે કે આ અધિપતિ ઈસુની પાસે આવે છે it does not have anything in me એમ He couldn't find anything in me. એ મારી અંદર કશું એને કંઈ પ્રાપ્ત થયું નહીં. So the Satan is occupied the planet Earth. હવે આ શૈતાને આખી પૃથ્વીને પોતાના વશમાં કરેલી છે. It was good. એ સારી હતી. The scripture Genesis 1 and 1. ઉત્પત્તિ 1 અને 1 પ્રમાણે. And it was bad. પછી એ ખરાબ થઈ ગઈ. And shapeless. આકાર વિહીન થઈ ગઈ Satan shapeless the, all the family structure, all the person's mind. આ શૈતાને એક એક કુટુંબ અને એક એક વ્યક્તિના મન અથવા માણસને બિલકુલ આકાર વગરના કરી નાખ્યા so there is no shape in the family there is no shape in the mind there is no structure in the life અત્યારે જીવનની અંદર કે કુટુંબની અંદર કે લોકોના માણસની અંદર કે ઠેકાણા રહ્યા નથી ને કઈ આકાર રહ્યો નથી and most of the people is depressed and psychological imbalance મોટા ભાગના લોકો તેઓ હતાશ અને નિરાશ થયેલા છે અને આત્મિક રીતે એમનું જે સંતુલન ગુમાવી બેઠેલા છે most of the people looking for the counselors and secular manner અને આ દુનિયાના ક્ષેત્રની અંદર મોટા ભાગના લોકો એ સલાહ મશહૂર આપનારા જે લોકો છે એમની તલાશીમાં હોય છે any field there is no shape કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં તમે જુઓ ક્યાંય ઢંગ ઢળો રહ્યો નથી so the world become corrupt અને આ દુનિયા એ ભ્રષ્ટ બની ચૂકી છે There in the second scripture, Genesis 1 and 2. ત્યાં ઉત્પત્તિ પહેલો અધ્યાય બીજી કલમની અંદર પ્રભુનું વચન આ પ્રમાણે કહે છે The Spirit of the Lord is hovering over the face of the earth. દેવનો આત્મા આ પૃથ્વીની ઉપર હાલતો ચાલતો છે And you are having a Spirit of the Lord in your life. અને તમારા દરેકના જીવનમાં જ્યારે દેવનો આત્મા છે ત્યારે And in the shapeless world. આ આકાર વગરની દુનિયામાં And we are hovering over the face of the earth. આપણે દુનિયાના પટ ઉપર આપણે હાલતા ચાલતા છીએ. And making things to come to the perfect. અને આપણે દરેક બાબતને તેની સંપૂર્ણમાં સંપૂર્ણતામાં આવવા માટે આપણે મદદરૂપ બની રહ્યા છીએ. And we need to build the wall by physical loving deeds. આપણે એ પ્રેમપૂર્વક કૃત્યો કરીને આપણે એ દિવાલને ઊભી કરવાની છે દિવાલને બાંધવાની છે we need to love our enemy આપણે આપણા દુશ્મનને પ્રેમ કરવાનો we need to pray for our enemy આપણા દુશ્મનને માટે પ્રાર્થના કરવાની we need to consider them as what what we have on our life need આપણા આપણા જીવનની અંદર જે જરૂરિયાત છે એ જરૂરિયાતને આપણા દુશ્મનની અંદર પણ એ જરૂરિયાતને જોવાની છે so when we have all this good qualities જ્યારે આ બધી સારી બાબતો સારા વાના આપણામાં આવી જાય ત્યારે and you are building a wall for the kingdom ત્યારે તમે દેવના રાજ્ય માટે એક દિવાલ તૈયાર કરી રહ્યા છો વોલ મેટર્સ ફોર what આ દીવાલ જે છે એ શાનું કામ કરે છે wall uh, representing the security આ દીવાલ અથવા જે ભીત છે દીવાલ છે એ દીવાલ સુરક્ષા સલામતીને દર્શાવે છે we are building a land with a home and with all the compound wall આપણે એક ઘર બનાવીએ છીએ ત્યારે એ ઘરની ચારે બાજુ આપણે બાઉન્ડરી વોલ બનાવીએ છીએ અને સગળા પ્રકારની સલામતી રાખીએ છીએ and in the agriculture land we make a hedge with uh, with all the local availability જો આપણે ખેતી કરતા હોય બાદ આપણા ખેતરની આપણે આજુબાજુ શું કરીએ છીએ વાડ જે કંઈ થોરિયા મળે ને તો થોરિયાની વાડ કે પછી કાંટાળી વાળ આપણે કરી દે છે બાઉન્ડરી વોલ તરીકે in the in the olden days the the king fortress and all they have a huge wall આ જૂના એમ કે પુરાતન સમયની અંદર રાજાઓ પોતાના મહેલની આજુબાજુમાં મોટી દીવાલ ઊભી કરતા હતા and we all know about the China great wall આ ચીનની જે મહાન જે દીવાલ છે ચાઇના ગ્રેટ વોલ એ આપણે બધા જાણીએ છીએ so wall gives the protection આ દીવાલ આપણને સલામતી પૂરી પાડે છે so God is calling you to build પરમેશ્વર તમને એટલા માટે તેડ્યા છે એટલા માટે તેડું આપે છે કે તમે દીવાલ બનાવો દીવાલ તૈયાર કરો not to protect your life તમારા જીવનની સલામતી ખાતર નહીં to પ્રોટેક્ટ others life બીજાઓના જીવનની સલામતીને માટે તમે દીવાલ તૈયાર કરો એવું દેવ ચાહે છે hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah that is the law that is the love of the, the wall is made with the God's love. આ દિવાલ જે છે એ દેવના પ્રેમ થકી બ- બાંધવામાં આવે છે So when the God uh, the least destroy the land, જ્યારે આ દેવ આ દ- દેશને અથવા જે તે અ, જે તે એમ કે વતનને નાશ કરવાની ઈચ્છા રાખે ત્યારે and God is looking you in the Porbandar, ત્યારે પરમેશ્વર નજર કરે છે પોરબંદરમાં તમારી ઉપર my dear daughter, my dear son, મારા વાલા દીકરા મારી વાલી દીકરી will you build the wall around the people, those who are really looking for help? જે લોકો મદદ માટે ફાંફા મારી રહ્યા છે એ લોકોની આજુબાજુ તમે એમના માટે એક દિવાલ ઊભી કરશો કે નહીં hallelujah hallelujah if somebody saying hungry જો કોઈ વ્યક્તિ ભૂખી હોય અને એને પછી ખાવાનું ન હોય ગીવ વન રોટી તો તમે એને ખાવાનું આપો એક રોટલો આપો તમે don't say that I'll pray for you તમે એવું ના પેલાને સામે રોટલાની જરૂર હોય ત્યારે તમે એને કહેતા નહીં હું તારા માટે પ્રાર્થના કરીશ પહેલા એને રોટલો આપો પછી પ્રાર્થના કરો give one roti then pray for પહેલા એને રોટલો આપો અને પછી એને માટે પ્રાર્થના કરો That is building a wall. એ છે દીવાલ બાંધવાનું કામ. Somebody is oppressing you. કોઈ તમારી ઉપર જોર જુલમ કરતું હોય. You show your kindness. અને ત્યાં તમે તમારી ભલાઈનું પ્રદર્શન કરો and not to return back the evil things against them હા કોઈ કે તમારી સાથે એવું ખરાબ વર્તન કર્યું હોય તો પછી તમારે એને સામો બદલો વળી વાળી આપવાનો નથી and that is the building a wall એ છે દીવાલ બાંધવાનું કામ and you are protecting their life તમે એમના જીવનને સલામત બનાવી રહ્યા છો and you are protecting their the self the prestige and dignity of their life તમે એ સામેવાળી વ્યક્તિ જેણે તમારું ભૂંડું કર્યું છે એના જીવનની અસ્મિતાને એના જીવનની ગરિમાને તમે સાચવવા માટે સલામતી માટે દિવાલ તૈયાર કરી રહ્યા છો અને particular person is looking for a counselling જ્યારે કોઈ એક વ્યક્તિ કોઈ પ્રકારની સલાહ અથવા કોઈ પ્રકારના માર્ગદર્શનની એને જરૂર હોય they confused by the worldly thoughts જો દુનિયાવી વિચાર દ્વારા એમના મનમાં કઈ ગૂંચવાડા ઊભા થયા હોય when you take the word of god and giving a proper way of counseling based on the word of god જ્યારે તમે પ્રભુના વચનમાંથી પ્રભુના વચન આધારિત એવું સાચું અને યોગ્ય માર્ગદર્શન અથવા સલાહ આપશો ત્યારે That is building a wall. So when you tell the truth to the particular person, જે that truth will set them free. And the Satan will run away. And the wall has been built. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. And again I brought you back to the Genesis Genesis 1. ફરીવાર હું તમને ઉત્પત્તિ પહેલા અધ્યાયની અંદર પાછા આવું છું. The world is shapeless. આખી દુનિયા જ્યારે આકાર વગરની બની ગઈ છે ત્યારે And the spirit of the Lord is everywhere. ઓ દેવનો આત્મા જ્યારે હરેક ઠેકાણે કામ કરી રહ્યો છે And here also God is telling. અહીંયા પણ દેવ આપણને કહે છે And you have a spirit of the Lord. અને તમારી અંદર દેવનો આત્મા છે God has poured out His uh, anointing on you. દેવે તેનો અભિષેક તમારી પર રેડ્યો છે ત્યારે And you have built a wall so far with your life. અને તમે તમારા જ જીવનની આજુબાજુ પણ તમે જે જયારે દિવાલ ઊભી કરેલી છે again i'm telling you in your physical life હું તમને કહું છું કે તમારા દૈહિક જીવનની બાબતોમાં and now you turn back to the god હવે તમે દેવની પાસે તમે જાઓ છો પાછા there the spiritual life comes અને ત્યાં આત્મિક જીવન આવે છે and there you stand in the gap અને ત્યાં તમે છીંડામાં ઊભા રહો છો hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah building a wall દિવાલને બાંધવી સ્ટેન્ડિંગ ઇન અ ગેપ છીંડામાં ઉભા રહેવું The world is shapeless. આ દુનિયા જે છે જગત એ તો બિલકુલ આકાર વગરનું બની ગયું છે. The spirit of the Lord is there. દેવનું આત્મા હાજર છે. Now the world is corrupted. હવે દુનિયા એ પણ ભ્રષ્ટ થઈ ચૂકી છે. And the spirit of the Lord is in you. દેવનો આત્મા તમારી અંદર છે. And through you the spirit of the Lord will have a that hung around all the places in the earth. તમારા દ્વારા તમારા વડે દેવનો આત્મા આજુબાજુની જે વ્યક્તિઓ છે એમના એમની ઉપર તે હાલતો ચાલતો થશે. And secure the souls. અને and saving the souls. જે આત્માઓ છે એ બચી જશે. That's why the Bible says. એટલા માટે બાઇબલ કહે છે. Matthew chapter 22. માથીની સુવાર્તા 22મો અધ્યાય. verses 37 to 40. એની 37મી કલમથી 40મી કલમ સુધી. ત્યારે ત્યારે તેણે તેને કહ્યું કે પ્રભુ તારા દેહ પર તું તારા પૂરા હૃદયથી ને તારા પૂરા જીવથી ને તારા પૂરા મનથી પ્રીતિ કર પહેલી ને મોટી આજ્ઞા એ છે અને બીજી આજ્ઞા તેના જેવી જ છે એટલે જેવી પોતા પર તેવી પોતાના પડોશી પર તું પ્રીતિ કર Matthew chapter 20, 22. 22. 22. 37 to 40. 37 to 40. To 40. To 40. આ બે આજ્ઞા આખા નિયમશાસ્ત્ર તથા પ્રબોધકોનો પાયો છે Hallelujah. Hallelujah. So God Jesus Christ himself clearly stating હવે પ્રભુ શું પોતે સ્પષ્ટપણે આ બાબત આપણને સમજાવે છે First I was I was showing you the Genesis પહેલા મેં તમને ઉત્પત્તિમાંથી બતાવ્યું There is a change and gap ત્યાં આગળ એક એમ કે ખાલી જગ્યા છે છીંડું છે and I brought you to the Ezekiel chapter 22, હું તમને અ, હસ્કેલના પુસ્તક બાવીસમાં અધ્યાયમાં લઈ આવ્યો and to build the wall and the gap. હવે એ છીંડામાં ઉભા રહેવા માટે અને દિવાલ બાંધવા માટે મેં તમને વાત કરી And now God, Jesus Christ, saying same thing, હવે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ જ વાત આપણને કહે છે building a wall with your loving your neighbor. તમારા જે પડોશી છે એને પ્રીતિ કરવા દ્વારા તમે દિવાલને બાંધો છો And you stand in the gap as તમે I જ્યારે- love your God with a full heart. સંપૂર્ણ હૃદયથી પ્રભુને પ્રેમ કરવા દ્વારા તમે છીંડામાં ઊભા રહો છો. So there is a one person There is a one person. એક વ્યક્તિ ત્યાં જરૂર પડે છે. And two responsibilities. એક વ્યક્તિ એને બે પ્રકારની જવાબદારી કરવી પડે છે. Each and everyone has the two responsibilities. દરેક વ્યક્તિની પાસે બે જવાબદારી પ્રભુએ આપી છે. One calling and two responsibilities. એક એક તેડું એક એક કામ અને એની અંદર બે પ્રકારની ફરજ આવે છે. So that is the standing in the gap prayer. એ છે છિંદામાં ઊભા રહીને પ્રાર્થના કરવી Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. You want to know who is the great interceder in the planet Earth? તમને જાણવું છે કે આખી આ ધરતીની ઉપર સૌથી મોટો એમ કે વ્યક્તિ કોણ છે કે જેને મધ્યસ્થીની પ્રાર્થના કરી Again, I'll show you the fourth example for the two jobs. હા આ બંને પ્રકારની જવાબદારી માટે તમને ચોથું ઉદાહરણ તમને બતાવવા માંગુ Genesis Ezekiel Matthew and the final fourth evidence ઉત્પત્તિનું પુસ્તક પછી હેઝકેલનું પુસ્તક પછી માથીની સુવાર્તા અને હવે ચોથું ઉદાહરણ તમને આપવા માંગુ છું Do you really want to know who is a great interceder તમને જાણવું છે કે સૌથી મોટામાં મોટી મધ્યસ્થીની પ્રાર્થના કરનારી વ્યક્તિ કોણ હતી Are you really looking for શું તમે ખરેખર એની તલાશીમાં છો Can I tell you કહું તમને से यस आगे ના બોલો કહો કે નહીં હા hallelujah so turn with me મારી સાથે આવ લોક 13 23 વર્સ 34 લુક 33 23 વર્સ 34 ચક્રિસ 23 34 રીડિંગ કહે હે બાપ તુને માફ કર કેમ કે તું જે કરે છે તે તું જાણતા નથી ચિઠ્ઠીઓ નાખીને તો એ તેના લુગડા માહુ માહે વેચી લીધા તડીપો Hallelujah. Hallelujah. See, I told you very clearly. There is a two job for the one calling. એક પ્રકારનું તેડું છે અને બે પ્રકારની જવાબદારી છે. It's not only a building a wall. फक्त दीवार બાંધવી एक નથી. And skip, skipping a gap prayer. અને પછી છિંડામાં ઊભા ઊભા રહીને પ્રાર્થના જે કરવાની છે એને આપણે પછી છટકી જઈએ એવું Or coming here and praying for the nation and skipping the wall. અથવા અહીંયા આવી અને અટકી જઈએ એવું નથી So our life is full of prayer. આપણું જીવન એ પ્રાર્થનાની એ જે ફરજ છે એનાથી ભરેલું છે. The prayer is fully filled our life. હવે આ પ્રાર્થના આપણી જીવન શૈલી બની જાય છે. At appointed time only we are getting a miracle. મુકરર થયેલા સમયે જ આપણા જીવનમાં આપણને ચમત્કાર પ્રાપ્ત થાય છે. Whether for our own self or for others. આપણા પોતાના માટે હોય કે બીજાના માટે હોય. And in the gap we need to pray with the two responsibilities. છીંડામાં ઉભા રહી અને બે પ્રકારની જવાબદારી અદા કરવાની છે. At the same manner you need to be a good person outside અને સાથે સાથે તમારે બહાર પણ અ, તમારે સારા એક વ્યક્તિ તરીકે જીવવાનું છે in the day-to-day activities. તમારી દૈનિક અ, એમ કે દે- દૈનિક જીવનશૈલીમાં દ- દૈનિક પ્રવૃત્તિઓમાં And you come into the spot and praying for others. જ્યારે તમે કોઈ એક જગ્યાએ આવીને બીજાઓ માટે પ્રાર્થના કરો ત્યારે પણ And every every teaching in Jesus Christ, ઈસુ ખ્રિસ્તે જે જે ઉપદેશ કર્યો દરેક ઉપદેશમાં he never even only preached. એમણે ફક્ત ઉપદેશ કર્યો એટલું જ નથી you take uh, acts chapter 10 28 જો તમે 38 પ્રેરિતોનો કૃત્ય 10મો અધ્યાય એની 38મી કલમ તમે જુઓ એમાં પણ આપણે વાંચીએ છીએ acts 10 38 પ્રેરિત 10 અને 38 see the jesus anointed jesus of nazareth with the holy spirit and with the power who went about doing good. પ્રેરિતોના કૃત્ય દસમો અધ્યાય આડત્રીસમી કલમમાં લખેલું છે એટલે નાઝરેતના ઈસુની વાત કે જેને દેવે પવિત્ર આત્માથી તથા સામર્થથી અભિષિક્ત કર્યો તે ભલું કરતો તથા શૈતાનથી જેઓ પીડાતા હતા તેઓ સર્વને સાજા કરતો ફર્યો So he was anointed by the Spirit, દેવના આત્માથી તેનો અભિષેક કરવામાં આવ્યો હતો but he never hid himself and staying in somewhere. પરંતુ એ અભિષેક પામ્યા પછી પોતાની જાતને એને ક્યાંક સંતાડી મૂકી નહીં He roamed around everywhere અને એ જ્યાં જ્યાં ગયો તે એ અ, ચાલ્યો and doing good. અને ભલાઈના કામ કર્યા So you have to do good તમારે પણ ભલાઈના કૃત્ય કરવાના છે for standing in a prayer. પ્રાર્થનામાં ઉભા રહો ત્યારે whatever Jesus Christ teaching ઈસુ ખ્રિસ્ત જે કંઈ આપણને ઉપદેશ આપે છે વોટ એવર ઈ પ્રીસ્ટ એ જે કંઈ એમણે ઉપદેશ કર્યો ઈ પ્રેક્ટિસ્ડ એવરીથિંગ એમણે પોતાના જીવનની અંદર આચરણમાં મૂક્યું સો બિલ્ડિંગ એ વોલ દિવાલને બાંધવી સ્ટેન્ડિંગ ઇન અ ગેપ છીંડામાં ઉભા રહ્યો in a cross in the cross વધસ્તંભે ઈ ગેવ હિઝ લાઈફ પોતાનું જીવન ઈસુએ આપી દીધું he gave everything ઈસુએ પોતાનું સર્વસ્વ ન્યોછાવર કર્યું building a wall physical physical દૈહિક પ્રયાસ તરીકે એક દિવાલ બાંધવામાં પોતાનું સર્વસ્વ આપી દીધું ફિઝિકલી ઇઝ પોરિંગ આઉટ દૈહિક રીતે પોતાની જાતને એ આખી આખી કુરબાન કરે છે એન્ડ ઓન ધ ક્રોસ અને વધસ્તંભે ઓન ધ ક્રોસ વધસ્તંભે is pleading to the God. એ પિતાને પ્રાર્થના કરે છે. Father. હે પિતા. Interceding gap gap prayer. આ છીંડામાં ઊભા રહી અને પ્રાર્થના કરે છે. He is standing in the cross and making a gap prayer. વધસ્તંભ ઉપર એ વધસ્તંભને છીંડું બનાવી અને ત્યાં પિતાને પ્રાર્થના કરે છે. Father. હે પિતા. Forgive them. એમને માફ કર. They do not know. કેમ કે તેમને ખબર નથી. What they do. તેઓ શું કરી રહ્યા છે તેમને ખબર નથી કેટલો મહાન મધ્યસ્થ great interceder અને આ પ્રભુ ઈસુ કેવી મહાન પ્રાર્થના કરે છે he is a great એક મહાન મધ્યસ્થી પ્રાર્થના કરનાર છે પ્રભુ ઈસુ hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah That is the life. આ છે જીવન He, he gave the preaching એને ઉપદેશ તો કર્યો and he practiced on the cross. વધસ્તંભે આચરણમાં પણ મૂક્યું He demonstrated everything. બધું જ એને કરીને બતાવ્યું He loved the God and he loved the people. એને દેવને પ્રેમ કર્યો અને લોકોને પણ પ્રેમ કર્યો So this is the fourth evidence. આ છે પહેલું પ્રમાણ So we need to build the wall આપણે અ, દિવાલને બાંધવાની છે and we need to stand in the gap for the people આપણે બીજા લોકોને માટે છીંડામાં ઊભા રહીને પ્રાર્થના કરવાની so one calling એક જ તેડું છે two responsibilities બે પ્રકારની જવાબદારી છે hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah amen amen holy jesus so let me build you into the next level હવે આગળના સ્તરમાં આવો હું તમને લઈ જાઉં i have exactly 40 minutes હવે હજુ પણ મારી પાસે 40 મિનિટ છે are you bear with me 40 minutes is okay for you ચાલીસ મિનિટનું સાંભળવા માટે તૈયાર છો કે પછી થાકી ગયા છો Are you થાક્યા હા Okay. કે ના Okay, good. So turn with me, Matthew chapter 26, મા- મારી સાથે માથુની સુવાર્તા છવ્વીસમાં અધ્યાયમાં તમે આવો verse 41. એકતાલીસમી કલમ જાગતા રહો ને પ્રાર્થના કરો કે તમે પરીક્ષામાં ન આવો આત્મા તત્પર છે ખરો પણ શરીર અબળ છે so this is the next dimension of the prayer આ છે પ્રાર્થનાનું આગળનું સ્તર see I hope you will get a good stuff big burger about the prayer પ્રાર્થનાના વિશે તમને બહુ સરસ આત્મિક મસાલો તમને મળવાનો છે hallelujah so step by step you are getting more information right તબક્કાવાર તમને વધારે ને વધારે માહિતી પ્રાર્થના વિશે તમને મળી રહેશે બરાબર Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. When you know all this technical, the, the theological information, આ બધી જ્યારે આત્મિક માહિતી એ તમને મળી જાય, if the Satan comes and stand near you, અને પછી જો શૈતાન આવીને તમારી પડખે ઊભો રહે, then you'll turn like this. પછી તમે આમ તેમ જુઓ. I have a very busy work. હા, મારું તો બહુ કામ છે. Please go and come after some time. Go and come after some time. હા શૈતાન અત્યારે હું બહુ બિઝી છું તો તું છે ને ફરીવાર આવજે Hallelujah. Hallelujah. You're building your life. તમે તમારા જીવનનું બાંધી You're rescuing the life. તમે બીજાઓના જીવનોને બચાવી રહ્યા છો. You're building a wall for others. તમે બીજાઓ માટે દીવાલ તૈયાર You're standing in the gap for the land. તમે આખા દેશના માટે chinda ma ubare ne કરી રહ્યા What is the point of Satan? પછી શૈતાનનું ત્યાં આવવાનું શું કામ છે there is no time to give a heed to the satan હવે શૈતાન જે કંઈ કે એની પ્રત્યે ધ્યાન આપવાનો સમય હવે નથી hallelujah hallelujah we are leading a victorious life we are leading a victorious life આપણે જયવાન જીવન આપણે વિતાવી રહ્યા છીએ so nothing can harm us કોઈ પણ બાબત આપણને હાનિ પહોંચાડી શકતી નથી no evil can come against us કોઈ પણ બુંદાઈ કે કોઈ પણ દુષ્ટ એ આપણા જીવનમાં થશે નહીં so bible clearly says Bible આપણને સાફ સાફ બતાવે છે watch and pray જાગતા રહો અને પ્રાર્થના કરો you should know that તમારે જાણવાની જરૂર છે you should know you should watch તમારે છે ને જાગતા રહેવાનું છે Don't be like a horse which has the kind of, uh, in Tamil I know, in English I don't know. They'll keep some kind of two leathers here. Kadivalam. In Kadivalam. What, what they say? In Kadivalam. Horse, they keep two things. આ ઘોડો છે ને એ સીધું જુએ એટલા માટે પેલા દા- એને શું દાબલા દાબલા મૂકવામાં આવે છે એટલે આમ તેમ છે ને બાલા આમ તેમ ડાફેરિયા ન મારે so that the horse will go faster in straight away આ ઘોડો સીધે સીધો સીધી દિશામાં આગળ વધે એટલા માટે આજુબાજુ ન જોઈ શકે એટલા માટે એને આમ દાબલા મૂકવામાં so the Bible says Bible કહે છે વોચ જાગતા રહો વોચ કેરફુલી બહુ ધ્યાનથી તમારે જાગૃત ધ ડાયરેક્શન્સ બધી દિશામાં તમારે જાગૃત રહેવાનું છે એન્ડ પ્રે અને પ્રાર્થના કરો Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Bible is not saying Bible એવું નથી કહેતું watch others things બીજાની લોકો છે ને oh, they have washing machine they have washing machine પેલી બેન છે એના ઘરમાં તો ah, they have a have a car they have Emi land એમની પાસે કાર છે એમની પાસે chain or something whatever એમની પાસે બિલકુલ એમ કે સોનાની જ બધી બધા ઘરેણા છે bible never say watch others Bible એવું નથી કહેતું કે આપણે બીજાના બીજાના જીવનમાં શું શું છે બધું આપણે જોવાનું એવું બાઇબલ આપણે બતાવતું નથી to be a greedy person આપણે લોભી ને લાલચી બનવાનું નથી બાય બાઇબલ સેસ બાઇબલ કહે છે જીસસ સેડ ઈશ્વરે કહ્યું વોચ કેરફુલી અબાઉટ સરાઉન્ડિંગ્સ તમારી આજુબાજુનું જે છે એને તમારે ધ્યાનથી નજરમાં રાખવાનું છે બિસ evil Satan is plotting a lot of devices around you હવે આ શૈતાન જે છે એ તમારી આજુબાજુની અંદર ઘણા બધા એવા ઉપકરણો મૂકી રહ્યો છે and around all the people અને લોકોના જીવોની આસપાસ પણ એવા ઉપકરણ મૂકી રહ્યો છે see that's what is happening in the world right now અને આ જ બાબત અત્યારે દુનિયામાં બની રહી છે there is a pandemic situation અત્યારે આખો આ મહામારીનું આખું પરિસ્થિતિ આપણે જોઈ there is a famine in the african countries and afghanistan country આફ્રિકાના દેશોની અંદર અને અફઘાનિસ્તાન જેવા દેશોની અંદર દુકાળની સમસ્યા આવી છે and there is a famine and the economic crisis in sri lanka શ્રીલંકાની અંદર આર્થિક કટોકટી અત્યારે થઈ ગઈ છે and myanmar is affected Myanmar માં પણ ત્યાં અસર ઊભી થઈ છે and north korea is totally locked by the one regime અને એક જ શાસનના દ્વારા ઉત્તર કોરિયા એને બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે and the war situation between the russia and ukraine Russia અને યુક્રેનની વચ્ચે જે યુદ્ધ એ પણ ચાલી રહ્યું છે a lot of things are happening around us આપણી આજુબાજુની દુનિયામાં ઘણી બધી બાબતો બની રહી છે are we really closely watching everything શું આ બધી બાબતો બની રહી વિષય છે એને આપણે ધ્યાનથી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ and pray અને પ્રાર્થના કરો hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah holy જે lest you entered into temptation જેથી તમે પરીક્ષણમાં ન આવો the spirit indeed is willing આત્મા તત્પર છે ખરો but the flesh is weak પણ શરીર નિર્બળ છે So when we are not watch and pray, જ્યારે આપણે જાગૃત નથી રહેતા અને પ્રાર્થના નથી કરતા ત્યારે and the temptation will overrule us. ત્યારે પરીક્ષણ આપણી ઉપર છવાઈ જશે You know what is temptation? તમને ખબર છે પરીક્ષણ એટલે શું Tapping your heart. તમારા હૃદયને ખટખટાવવું Do this, do this, do this, do this. આ કર આ કર આ કર તે કર તે કર આ આ બધું કરી લે And it's very pleasure. અને ત્યાં બહુ મજા આવે છે and you greed for this અને એના માટે તમે પછી લોભિયા ને લાલચી બની જાઓ and you talk gossips અને તમે પછી ગપ્પા મારવા લાગો છો and યુ abuse others અને બીજાઓના માટે તમે ખોટી વાતો કરો so that the people will respect you અને તમે બીજાઓના માટે તમે બિલકુલ બીજાઓને એટલી બધી ગાળો આપો છો કે ભાઈ તમે બીજી વ્યક્તિના ને તમે બહુ જ સાહેબ બની જાવ you raise your voice અથવા તમે બહુ ઊંચા અવાજે કામ કરો you oppress the lower people અને જે નિમ્ન જાતિના લોકો છે એમને તમે દબડાવો and do this and that. करो, करो. You can do the you can live a great life. When you don't have a good quality of watch surrounding you, surrounded you. जारे तमे तमारी आजू बाजू सारी रीते तमे आत्मिक दृष्टि राखी है ना जो जागरत नथी रहता तो. And that will tempt you. ऐना थी तमारा जीवन में परीक्षण आउँछ. And the temptation will pull you down to the hell. आ परीक्षण ये तमने खेचीने नीचे नरक माले जासे. Hallelujah. So watch. એટલા માટે જાગતા રહો. The spiritual આત્મિક આંખોથી તમારે જાગતા. The eyes of understanding. સમજણની આંખો રે શજારા બહાલા now you close your eyes the God will open the spiritual eyes અત્યારે તમે તમારી દૈહિક આંખો બંધ કરશો તો પ્રભુ તમારી આત્મિક આંખોને ખોલશે વિલ પ્રે પ્રાર્થના કરીએ ક્લોઝ યોર આઈસ આંખો બંધ કરીએ ક્લોઝ યોર આઈસ આંખો તમારી બંધ God will open the spiritual eyes પ્રભુ તમારા આત્માની આંખોને ખોલશે યે શુદેરા બહાલા દારા શુકોરા બહાલા Thank you, Lord. પ્રભુ આભાર Thank you, Lord. પ્રભુ તમારો આભાર Open your children's spiritual uh, right eyes right now. પ્રભુ અત્યારે તમારા જે બાળકો છે એમની આત્મિક આંખો તમે ખોલી નાખો Let them eyes of understanding be the, the delighted and enlightened. ઓ પ્રભુ તેમના સ- તેમની સમજણની આંખો એ પ્રકાશમાન થાય એવું તમે થવા દો Given, a, given a, uh, the hope for their life, Lord Father Master. પ્રભુ તમે એમના જીવન માટે તમે એમને આશા પ્રદાન કરો When they see the things in the future, ઓ પ્રભુ જ્યારે ભવિષ્યમાં તેઓ નજર દ્રષ્ટિપાત કરે ત્યારે that gives the hope. એનાથી અમને આશા પ્રાપ્ત થાય that hope gives the victory અને પ્રભુએ આશાને લીધે તેઓ જયવાન બને that victory became a testimony અને એ જીત એમની સાક્ષી બની જાય that testimony will win the soul અને એ જીતની સાક્ષી દ્વારા તેઓ આત્માઓને જીતે in jesus mighty name ઈશ્વરના સામર્થ્ય નામમાં i proclaim the vision over you my dear daughters ઓ મારી વાલી દીકરીઓ પરમેશ્વરનો જે જીત છે હું તમારા જીવનમાં ઉચ્ચારણ કરું my dear sons મારા વાલા દીકરાઓ receive the anointing એ અભિષેકને તમે સ્વીકાર થયું anointing of visions ઓ દર્શન પામવાનો અભિષેક let your eyes be open તમારી આંખો ખુલ્લી રહે to to see the truth જેથી તમે સત્યને નિહાળી શકો to see the glory જેથી તમે મહિમાને નિહાળી શકો to see the what is right અને જે સાચું છે સત્ય છે એને તમે જાણી શકો to see what is wrong અને જે ભૂંડું છે એને તમે જોઈ શકો hallelujah hallelujah thank you lord પ્રભુ આભાર તમારો thank you lord પ્રભુ તમારો આભાર holy jesus So you with me Mark chapter 13 verse 35. માર્કની સુવાર્તા 13મો અધ્યાય અને 35મી કલમમાં તમે આવો. માર્ક 13 અને 35 ત્યાં આ પ્રમાણે લખેલું છે 13 verse 33 સોરી માફ કરશો અહીંયા 13 13 verse 33 Take heed તેર અને તેત્રીસ માર્ક તેર તેત્રીસ સાવધાન રહો વોચ એન્ડ પ્રે જાગતા રહો પ્રાર્થના કરો for you do not know કેમ કે તમે જાણતા નથી વેન ધ ટાઈમ ઇઝ તે સમય ક્યારે આવશે તે તમે જાણતા નથી That is God's appointed time. એ છે દેવનો મુકરર કરેલો સમય. That's why I'm urging you, my dear brother and sister. એટલા માટે મારા વાલા ભાઈઓ બહેનો હું તમને વિનંતી કરું છું. Why I'm urging you now? હું તમને શા માટે વિનંતી કરી રહ્યો છું કે we cannot fix this time the god will do the miracle કારણ કે પરમેશ્વરનો ચમત્કારનો સમય ક્યારે છે એ આપણે નક્કી કરી શકતા નથી and during this prayer i'll receive the miracle આ પ્રાર્થના કરીશ ત્યારે મને ચમત્કાર મળશે એવું આપણે નક્કી કરી શકતા નથી and that day that month i'll do the fasting prayer ફલાણા દિવસે પેલા ફલાણા માણસ માટે ઉપવાસ પ્રાર્થના કરીશ અને પ્રભુ ચમત્કાર કરશે એવું આપણે નક્કી કરી શકતા નથી it never makes any sense એમાં કોઈ એમ કે અક્કલની વાત નથી એમાં because the time we do not know કારણ કે સમય આપણે જાણતા નથી And we do not know the exact point, appointed time by the God. દેવના તરફથી મુકરર કરેલો સમય એ કયો છે એ પણ આપણને એની બરાબર ખબર નથી The will of God can be anywhere. દેવની ઈચ્છા ગમે ત્યાં પૂરી થઈ શકે The છે will of God can accomplish while you sleep. અને તમે ઊંઘતા હો ત્યારે પણ દેવની ઈચ્છા પૂરી થઈ શકે The છે will of God can be accomplished when you drive. જ્યારે તમે ગાડી ચલાવતા હો ત્યારે પણ દેવની ઈચ્છા પૂરી The થઈ will શકે of છે God can be accomplished by your work time. અને તમારી નોકરીના સમયમાં પણ દેવની ઈચ્છા પૂરી તમે ક- ક- થઈ શકે છે The will of God can be done any time કોઈ પણ સમય દેવની ચાબા થઈ શકે છે વી ડુ નોટ નો કારણ કે આપણને ખબર નથી but when our life is a prayer જ્યારે આપણું જીવન એ પ્રાર્થનાની શૈલીમાં ઢળે છે ત્યારે our life is a prayer આપણું જીવન એ પ્રાર્થનાવાદી બને છે ત્યારે our prayer become a life જ્યારે આપણું આપણું જીવન એ પ્રાર્થનાવાદી બની જાય છે so we are 24/7 ready to receive the miracle આપણે 24 કલાક સાથે 7 દિવસ ચમત્કાર મેળવવાને માટે આપણે તૈયાર રહીએ છીએ Hallelujah. Hallelujah. That is the life of prayer. આ છે પ્રાર્થનાની શૈલી. Since we do not know the appointed time. મુકરર કરેલો સમય આપણને ખબર નથી એટલા માટે. You watch and pray. તમારે જાગતા રહેવાનું છે અને પ્રાર્થના કરવાની વોચ એન્ડ પ્રે જાગતા રહો અને પ્રાર્થના કરો every time you ready in the spiritual manner તમે દર વખતે દરેક સમયે તમે આત્મિક રીતે તૈયાર તમારે રહેવાનું any time the miracle will start કોઈ પણ સમયે ચમત્કારની શરૂઆત થઈ શકે છે hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah Abraham did. અબ્રાહમે આ પ્રમાણે કર્યું He gave the promise in a very early age. અને બહુ જ એમ એ જ્યારે એની ઓ- ઓછી બહુ ઉંમર હતી ત્યારે એને પ્રતિજ્ઞા મળી The, the, the, the chapter 12 himself, the God gave the promise to Abraham. બારમા અધ્યાયમાં જ પરમેશ્વરે અબ્રાહમને પ્રતિજ્ઞા આપી But the Abraham was watch and prayerfully, faithfully is walking around wherever God sends. પરમેશ્વર અબ્રાહમને જ્યાં જ્યાં મોકલે છે ત્યાં આગળ પ્રાર્થનાપૂર્વક અને બહુ જાગૃત રહીને એ મુસાફરી કરે છે and appointed time of the god જ્યારે દેવનો મુકરર કરેલો સમય આવે ત્યારે and a miracle begin ચમત્કારની શરૂઆત થાય છે and now the jewish people christian people and the muslim people they are all saying that abraham is our father હવે યહૂદી લોકો મુસલમાન લોકો અને ખ્રિસ્તી લોકો ત્રણેય જે પંથના લોકો છે એ બધા દાવો કરે છે કે અબ્રાહમ એ મારો મૂળ પિતા છે hallelujah hallelujah what God gave the promise પ્રભુએ કઈ પ્રતિજ્ઞા આપી હતી and God already filled up અને એ પ્રતિજ્ઞાને પ્રભુએ પૂર્ણ કરી amen amen so watch and pray જાગતા રહો ને પ્રાર્થના કરો so that is a very important thing આ છે મહત્વની વાત ઇન માર્ક ચેપ્ટર 14 વર્સ 38 માર્કની સુવાર્તા 14 નો અધ્યાય એની 38મી કલમ માર્ક 14 અને 38 Yeah, we read already. Yeah, we read it. We read already the scripture. આ કલમને આપણે પહેલા વાંચી So that into the temptation we should not lead our life. હવે આપણે આ પરીક્ષણમાં પડીએ એવું જીવન આપણે જીવવાનું નથી. So the prayer is a life and prayer for ourselves, prayer for others, for the chosen and the non-chosen people. પ્રાર્થના એ જીવનની શૈલી છે. પ્રાર્થના આપણે આપણે બીજાને માટે પસંદ કરેલા અને પસંદ નહીં કરાયેલા એમના માટે કરવાની છે. And prayer for the gap અને છીંડામાં ઉભા રહીને કરવાની પ્રાર્થના. watch and pray જાગતા રહીને કરવામાં આવતી પ્રાર્થના and prayer for the nation અને દેશો માટે દુનિયાને માટે કરવામાં આવતી પ્રાર્થના you turn with me first chronicles second second second chronicles મારી સાથે તમે બીજો કાળ ઉતાંતમાં આવો 7 સાતમો અધ્યાય verses 13 and 14 એની 13મી અને 14મી કલમ બીજો કાળ ઉતાંત સાતમો અધ્યાય 13મી અને 14મી કલમ first you read the 14 પહેલા 14મી કલમ આપણે વાંચીશું ત્યારે જો મારા લોક જેઓ મારા નામથી ઓળખાય છે તેઓ નમી જશે ને પ્રાર્થના કરીને મારું મુખ શોધશે ને પોતાના દુષ્ટ માર્ગોથી ફરશે તો હું આકાશમાંથી તે સાંભળીને તેઓના પાપ માફ કરીશ ને તેઓના દેશને સાજો કરીશ બીજો કાળ વૃત્તાંત સાત અને ચૌદ If my people who call my name, ત્યારે જો મારા લોક જે મારા નામથી ઓળખાય છે see, if we are calling ourselves as a chosen people, right? આપણે પોતાની જાતને પસંદ કરવામાં આવેલા લોક તરીકે ઓળખાવીએ છીએ બરાબર we always introduce ourselves we are saved christians આપણે આપણો પરિચય કેવી રીતે આપ્યો છે તારણ પામેલા અમે લોકો છે વિશ્વાસી છીએ and we used to give an introduction about we are going to the spiritual church અને આપણે એવી પણ સાક્ષી આપે છે કે અમે તો આત્મિક મંડળીમાં જઈએ છીએ and we are calling ourselves as a chosen people આપણે પોતાની જાતને પસંદ કરવામાં આવેલા લોક તરીકે ઓળખાવીએ છીએ if it's so જો એ પ્રમાણે હોય તો my name god says મારું નામ એવું પ્રભુ કહે છે will humble themselves તેઓ પોતાની જાતને નમાવશે pray and seek the god પ્રાર્થના કરીને મારું મુખ શોધશે if the chosen people we need to humble ourselves દેવના લોક તરીકે આપણે આપણી જાતને નમાવવાની જરૂર છે and seek my face અને દેવના મુખને શોધવાની જરૂર છે the very important phrase એ બહુ મહત્વપૂર્ણ વાત છે turn from their wicked ways દુષ્ટ માર્ગોથી ફરી જાય see we are chosen આપણે આપણને પસંદ કરવામાં આવે going to the righteous church or spiritual christian church આપણે એક આત્મિક જીવંત મંડળીમાં જઈએ છીએ then what to turn from the wicked તો પછી આપણે દુષ્ટ માર્ગોથી કેવી રીતે ફરવાનું again i'm telling you ફરીવાર હું તમને કહું છું unless otherwise we do not have the love of god in our life જ્યાં સુધી આપણી અંદર દેવનો પ્રેમ આપણા જીવનમાં નહીં હોય તો we do not have the prayer in our life આપણા જીવનની અંદર જો આપણે પ્રાર્થનાને આપણે શૈલી નહીં બનાવીએ તો we are not mingling the prayer and the life day to day activities together પ્રાર્થના અને દૈનિક જીવન એને આપણે સમેટતા નથી તો and we are not righteous people તો આપણે ન્યાયી લોક તરીકે ગણાઈએ નહીં and god says turn from the wicked way અને દેવ આપણને એવું કહે કે તમે તમારા દુષ્ટ માર્ગોથી ફરો પસ્તાવો then i will hear ત્યારે હું તમારું સાંભળીશ so when you pray for the nation જ્યારે તમે દેશને માટે દુનિયાને માટે પ્રાર્થના કરો when you pray for india જ્યારે તમે ભારત દેશ માટે પ્રાર્થના કરો for example i am giving a example દાખલા તરીકે હું તમને દાખલો આપું છું so when you are praying for india જ્યારે તમે ભારત દેશ માટે પ્રાર્થના કરો in your personal prayer or any gathering prayer like this તમારા તમારી વ્યક્તિગત પ્રાર્થનામાં કે પછી સામૂહિક પ્રાર્થનામાં we need to reconcile with the god first આપણે સૌપ્રથમ દેવની સાથે સમાધાન કરવાની જરૂર છે we need to meditate our life before we pray for our આપણે દેશો માટે દુનિયાને માટે જ્યારે પ્રાર્થના કરીએ તેની પહેલા આપણા જીવનને વ્યવસ્થિત કરવાનું જરૂરી છે and we need to think that we are really worthy to pray for the nation આપણે એ પણ વિચારવાનું છે આપણા જીવનને તપાસવાનું છે કે શું આપણે બીજા દેશો માટે પ્રાર્થના કરવાની માટે આપણે લાયક છીએ કે નહીં any prideful things is dumped in our heart શું મારા હૃદયની અંદર અભિમાનનો આંકડો ક્યાંય આવી ગયો છે any bitter things is dumped in our heart મારા હૃદયને ક્યાંક કડવાશ ના મૂળિયા ઉત્પન્ન થયા છે કડવાશ આવી ગઈ છે any envy કોઈ જાતની ઈર્ષ્યા આવેલી છે or any kind of lustful things કોઈ પ્રકારના એમ કે વાસનામય વિચારો મારી અંદર આવ્યા છે or we are holding evil thoughts in our life કે પછી આપણે આપણા હૃદયની અંદર એવા દુષ્ટ વિચારો આપણે સંગ્રહી રાખ્યા છે first we submit to the God God forgive me સૌપ્રથમ આપણે આપણી જાતનું સમર્પણ કરીને પ્રભુની પાસે ક્ષમા માંગવાની છે સો વેન વી હમ્બલ અવરસેલ્ફ એ રીતે આપણે પોતાની જાતને નમાવીશું તો વી વિલ ધ ગ્રેસ દેવની કૃપા આપણને પ્રાપ્ત થશે the grace will enable and qualify us to stand in front of god અને એ દેવની કૃપા આપણને દેવની આગળ ઊભા રહેવા માટે આપણને લાયક બનાવશે and then i will hear from heaven ત્યારે આકાશમાંથી હું તમારું સાંભળીશ and forgive our sins અને એ દેવ આપણા પાપોને માફ કરશે see when the daniel is praying for the jerusalem જ્યારે દાનિયેલ યરુશલેમ શહેર માટે પ્રાર્થના કરતો હતો daniel said forgive my forefathers sin and my sin દાનિયેલે એવી કબૂલાત કરી કે કે હે પ્રભુ મારા પિતૃઓના મારા બાપ દાદાના અને મારા પાપોની માફી આપ and we are saying we do not have a sin then we are deceiving ourselves અને આપણે એ જ્યારે કહીએ કે મારામાં કોઈ પાપ નથી ત્યારે આપણે આપણી જાતને છેતરીએ છીએ Daniel would have directly pray for the people that father you forgive them Daniel તો સીધે સીધો પ્રાર્થના કરી શક્યો હોત કે હે પિતા તમે અમારા લોકોને માફ કરો Daniel said you forgive my sin and their sin Daniel એવું કહ્યું કે હે પ્રભુ તમે મારા અમારા પૂર્વજોના અને તેમના પાપ તમે માફ કરો સો when you pray for the nation જ્યારે તમે દેશ અને દુનિયાના લોકો માટે પ્રાર્થના કરો do you think that 1.3 billion people is a normal responsibility હા તમને એવું લાગે છે કે 1.3 બિલિયન લોકો છે એ એક સામાન્ય જવાબદારી છે is a big responsibility મોટી જવાબદારી છે and we need to humble ourselves આપણે આપણી જાતને નમાવવાની જરૂર છે and we need to spend some quality time for our personal prayer before we pray for the nation દેશ અને દુનિયાના માટે તમે પ્રાર્થના કરો એની પહેલા તમારા માટે દેવની આગળ ગુણવત્તા સભર સમય તમારે વિતાવવાની જરૂર છે and god forgive my sins પ્રભુ મારા પાપોની માફી આપો એ એ સમય તમારે વિતાવવાનો છે knowingly or unknowingly i જાણતા અથવા અજાણતા મેં કદાચ કંઈ ખરાબ કરી નાખ્યું હોય okay then we receive the grace of god ત્યારે આપણને દેવની કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે and god not only forgive the the land દેવ એ દેશને સાજો કરે છે એટલું જ નહીં I will forgive their sin and heal their land. હું તેમના પાપને માફ કરીશ અને તેમના દેશને સાજો કરીશ So because the land is poisoned by the Satan, કારણ કે શૈતાનના દ્વારા આખો દેશ એ છે ને વિષ અ, એ ઝેરીલો થઈ ગયો છે because when we are not hearing that, કારણ કે આપણે એમનું સાંભળતા નથી when you read the 13th scripture, જો તમે તેરમી કલમ અ, વાંચો તો I will send a pestilence among my people. હું અ, મારા લોકમાં મરકી મોકલું We are living in the days of pandemic. આપણે એ મહામારીના દિવસોમાં જીવી રહ્યા છીએ we are living in the days of the end time આપણે અંતિમ સમયની અંદર જીવી રહ્યા છીએ we are witnessing everything earthquakes and war and pestilence and famine everywhere યુદ્ધ મરકી દુકાળ અને ધરતીકંપ આ બધું થઈ રહ્યું છે we are living in the beginning of the sorrow આપણે દુઃખોનો જે પ્રારંભ એવા સમયની અંદર આપણે જીવી રહ્યા છીએ and during this time આ સમય દરમિયાન when you have a burden to pray for the each and every country in the planet જ્યારે આ પૃથ્વીની ઉપર જેટલા દેશો છે દરેક દેશ માટે જ્યારે તમે પ્રાર્થના કરવાની ઈચ્છા ધરાવો and make yourself very clear first. ત્યારે સૌપ્રથમ તમારા જીવનને દેવની આગળ સાફ અને સ્વચ્છ કરવાની જરૂર છે and પ્રે for the nation. અને પછી તમે દેશને માટે દુનિયાને માટે તમે પ્રાર્થના કરો સો that's how we need to pray for the nations. એ રીતે તમારે દુનિયાના દેશો માટે પ્રાર્થના કરવાની છે Are you clear? હવે સમજાઈ ગયું આર યુ ક્લિયર ભૂસું સાફ થઈ ગયું hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah so the next point I want to take you હવે આગળનો મુદ્દો જેની તરફ હું તમને લેવા માંગુ છું તે આ છે પ્રેયર ફોર હુમ કોના માટે પ્રાર્થના યાર કા હે for whom we need to pray કોના માટે પ્રાર્થના કરવાની છે Hallelujah. Hallelujah. For whom we need to pray. કોના માટે પ્રાર્થના કરવાની? So let me read on scripture from Matthew chapter 5:44. માથી સુવાર્તા 5 નો અધ્યાય 44મી કલમમાંથી એક વચન મને તમે વાંચવાનો માથી 5:44. Amen. મતથી 544 544 544 પણ હું તમને કહું છું કે તમે તમારા વેરીઓ પર પ્રીતિ કરો ને જેઓ તમારી પૂઠે લાગે છે તેઓને સારું પ્રાર્થના કરો So you pray for your enemy. તમે તમારા વેરીઓ માટે દુશ્મનો માટે પ્રાર્થના કરો. So let me read again. ફરીવાર મને વાંચવા દો. 44 44મી કલમ માથી 5 44 I say to you પણ હું તમને કહું છું કે લવ યોર એનિમીઝ તમે તમારા વેરીઓ પર પ્રીતિ કરો bless those who curse you જેઓ તમને શ્રાપ આપે એઓને આશીર્વાદ આપો do good to those who hate you જેઓ તમારું ભંડું કરે છે એમનું તમે ભલું કરો and pray for those who spitefully use you and persecute you જેઓ તમારી પૂઠે લાગે છે તેઓને સારું પ્રાર્થના કરો see that's so we need to pray એ રીતે આપણે પ્રાર્થના કરવાની જરૂર છે for whom we need to pray કોને માટે પ્રાર્થના કરવાની it's not about choosing be. એ તમારે એમાં પસંદ કરવાનો કોઈ વિષય નથી. Sometimes we think that I'll pray for only her, I'll pray for only that brother. ઘણીવાર આપણે છે ને કોના માટે પ્રાર્થના કરવી, હું પેલેને માટે પ્રાર્થના કરવી, હું પેલાને માટે આપણે પોતે પસંદગી કરી રહ્યા. પસંદગી તમારી નથી. And we make our own preference. આપણે આપણી પોતાની પસંદગી કરીએ છીએ. They are all they are only good. હા પેલા એ બહુ સારા છે. That family is good. પેલો પરિવાર છે ને બહુ સારો છે they are close to me અને મારા બહુ નજીક છે and that that person is good હા પેલી વ્યક્તિ બહુ સારી છે i don't like that that family અને પેલો જે પરિવાર છે ને એ તો મને ગમતો જ નથી in my street i have one enemy અને મારી જે ગલી છે અથવા મારી જે આ શેરી છે મારી શેરીમાં મારા દુશ્મનો છે in my in work spot the colleagues are uh, standing against me so i don't pray for them મારી નોકરીની જગ્યાએ પણ મારા જે સાથી સહકર્મીઓ છે ને એ જ મારા દુશ્મન છે એટલા માટે એમના માટે હું પ્રાર્થના કરી શકું see i told you prayer is the life. મેં તમને કહ્યું કે પ્રાર્થના એ તો જીવન શૈલી છે. Bible says a prayer is full of life. Bible એમ કહે છે કે પ્રાર્થના એ તો જીવનથી ભરપૂર છે, જીવન શૈલી છે. The prayer is to close to God. અને આ પ્રાર્થના એ આપણને ઈશ્વરની નજીકમાં લાવે છે. And when you close to the God, જ્યારે તમે દેવની વધારે નજીક છો. When you work God is with you. જ્યારે તમે પ્રાર્થના કરો ત્યારે તમે દેવની વધારે દેવ તમારી નજીક છે. When you doing a home the homemaking work the God is with you. જ્યારે તમે ઘરના કામકાજ કરો છો ત્યારે દેવ તમારી સાથે છે And when you pray for the people, God is with you. જ્યારે તમે લોકો માટે પ્રાર્થના કરો ત્યાંય દેવ તમારી સાથે છે Having an Almighty God beside you, હવે આ સર્વ સમર્થ દેવ એ તમારી બાજુમાં હોય તમારી અંદર હોય ત્યારે and uh, having a great God in you, એ મહાન ઈશ્વર તમારી અંદર રહીને and saying that I won't pray for this, I'll only pray for this. અને પછી આપણે એવું કહીએ કે હું તો પેલાના માટે પ્રાર્થના નહીં કરું પેલીના માટે પ્રાર્થના નહીં કરું એવું આપણે કહીએ તો એ કેવું લાગે Jesus prayed for the entire people. પ્રભુ ઈસુએ આખી દુનિયાના લોકોને માટે પ્રાર્થના કરી Father they do not know what they are doing હે પિતા તેઓ જે કરે છે તે તેઓ જાણતા નથી forgive them એમને માફ કરો are we really going in that kind of prayer શું આપણે એવા પ્રકારની પ્રાર્થના માટે આગળ વધી રહ્યા છીએ for whom we should pray આપણે કોના માટે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ you know for whom we should pray હવે તમને ખબર પડી કોના માટે પ્રાર્થના કરવાની When God show the person, જ્યારે પ્રભુ તમને કોઈ પણ વ્યક્તિના વિશે પ્રાર્થના કરવાનું બતાવે no matter they are friend or enemy, તમારો એ મિત્ર હોય કે તમારો દુશ્મન હોય they, they helped you or they hate you. એણે તમારી મદદ કરી હોય કે પછી એ- એણે તમને નુકસાન પહોંચાડ્યું You હોય know you or he doesn't know about anything about them. અ, તમે કદાચ એમના વિશે જાણતા હો અથવા એમના વિશે તમને કશું ખબર ન હોય It doesn't matter they, they pray, they get the miracle, they say thanks or not. અ, તમે પ્રાર્થના કરી અને પછી એમના જીવનમાં ચમત્કાર થાય કે ન થાય એના વિશે તમને કોઈક આભારના શબ્દો એ કઈ બતાવે કે ન બતાવે એ કઈ પણ મહત્વનું નથી ઇટ ડઝન્ટ મેટર એમ એ કોઈ મહત્વ નથી ગોડ ટેલ્સ યુ જ્યારે પ્રભુ તમને કહે when god god give the burden પ્રભુ તમને બોજો આપે ત્યારે when god is pushing you જ્યારે પ્રભુ તમને પ્રાર્થનામાં ધક્કો આપે લઈ જાય to pray for the cause of the kingdom જેથી તમે દેવના રાજ્યના રાજ્યના માટે પ્રાર્થના કરો સો when you pray for that particular person જ્યારે જે તે વ્યક્તિને માટે તમે પ્રાર્થના કરો છો ત્યારે Who knows? કોને ખબર છે? That person will turn his heart to the God. એ વ્યક્તિ એનું હૃદય એ પસ્તાવા સહિત દેવની પાસે એ આવે તો. And through that person or that family will the many people will turn to the kingdom. એ વ્યક્તિ અથવા એ પરિવારના દ્વારા ઘણા બધા લોકો દેવના રાજ્યમાં ઉમેરાઈ શકે છે. He won't be there in the picture. એ કદાચ you won't be there in the picture અને તમે ચિત્રમાં નહીં દહો you won't be get any credit or any thanks or any applause હા એના માટે તમારી તમારી વાહવાહી કે તમારી પ્રશંસા કે તમને એનો શ્રેય નહીં મળે doesn't matter કઈ વાંધો નહીં the winning the soul is a matter આત્માઓ જીતવામાં આવે એ મહત્વનું છે Hallelujah. આત્માઓ જીતા એ મહત્વ I, in my in my ministries, મારી સેવામાં I go many places. હું ઘણી જગ્યાએ જાઉં છું I, I I shout and, and raise the people. હું તો પોકા એમ કે બૂમો પાડી પાડીને લોકોને પ્રાર્થના કરવા માટે તૈયાર કરું છું Like today, જેમ આજે કરી રહ્યો છું everywhere. બધી જગ્યાએ આવું જ કરું છું Sometimes there is no mic. અને કેટલીક વાર માઇક પણ હાથમાં નથી હોતું sometimes I need to shout by my throat કેટલીક વાર મારે વગર માઇક છે ને બૂમ બરાડા પાડવા પડે I go I even one person એક વ્યક્તિ હોય તો પણ મારે જવું પડે છે ઇવન હંડ્રેડ્સ ઓફ પીપલ અને સેંકડો માણસ હોય તો પણ હું જઉં છું even there is no person got tell me to go and pray in the હા કોઈ એક પણ માણસ ના હોય તો પણ હિમાલય જેવી જગ્યાએ જઈ અને પ્રાર્થના કરવા માટે પ્રભુ મને કે છે if I turn around nobody will be there જો હું આમ તેમ ફરું તો મને એક એક વ્યક્તિ પણ દેખાય નહીં નો ક્રેડિટ કોઈ યશ ન મળે નો પ્રોફિટ કોઈ લાભ ન મળે નો અપ્લોસસ કોઈ આપણી પ્રશંસા ન no burger to encourage me કોઈ પણ વ્યક્તિ તમને પ્રોત્સાહન ન હોય I am very much sure પરંતુ મને ચોક્કસ ખાતરી છે માય ફાધર સેડ મારા પિતાએ કહ્યું છે and that is for the good cause અને એ સારા એમ કે કારણ દેનું છે and i will do it અને હું કરીશ and the kingdom will be glorified દેવના રાજ્યનો મહિમા થશે In Acts chapter 7, 16. પ્રેરિત સાતમો અધ્યાય સોળમી કલમ The last I will finish off 760. 760. હા લખેલું છે Then he knelt down and cried out with a loud voice, Lord, do not charge them with this સાતમો અધ્યાય સાઠમી કલમ ઘૂંટણે પડીને મોટો ઘાંટો પાડીને કહ્યું કે ઓ પ્રભુ આ દોષ તેઓને માથે ન મૂક એમ કહી દે તે ઊંઘી ગયો and when he had said this he fell asleep એમ કહીને તે ઊંઘી ગયો hallelujah hallelujah it is possible એ શક્ય છે to practice the love of christ ખ્રિસ્તનો જે પ્રેમ છે એને આચરણમાં મૂકવો એ શક્ય છે and stephen did અને સ્ટેફને આપણે મને કર્યું and you and me can do this તમે અને હું આપણે કરી શકીએ છીએ આવું હાલેલુયા હાલેલુયા you and me can do this તમે અને હું આ પ્રમાણે કરી શકીએ છીએ I have a lot of things to do but I won't do it હવે ઘણી બધું મારે કરવાનું છે પરંતુ આજે નહીં કરું you are going to do તમારે જઈને કરવાનું છે આઈ એમ અ વેરી અનવર્થી મેન હું તો બહુ જ નાલાયક માણસ છું if I leave from here જો અહીંયાથી હું જાલો જાઉં and the god is with you પરંતુ દેવ તમારી સાથે રહેશે and god is with you in your heart in every moment in your life તમારા જીવનની હરેક ક્ષણોની અંદર પ્રભુ તમારી સાથે રહેનાર છે and it's my job to emphasize that god is with you that's it મારું કામ એટલું છે કે હું તમને પ્રોત્સાહન આપું અને તમને વિશ્વાસમાં લાવું કે દેવ તમારી સાથે છે એ તમે વિશ્વાસ કરો to rise up as a leaders for the christ અને તમે ખ્રિસ્ત માટે તમે ઊભા થાઓ પ્રાર્થનામાં rise up ઊભા થઈએ Holy Jesus. Reshadara bahalene terabashutarabakala. Nashi terabahalini karabara. The prayer is very important. પ્રાર્થના એ બહુ મહત્વપૂર્ણ છે. So the aspects of the dimension of the prayer has been declare to you આપણે પ્રાર્થનાના વિષયના જે તબક્કાઓ છે ને એના આયામ એ એની જાહેરાત અહીંયાથી અમે કરી and step by step god built everything in your heart એક પછી એક દરેક તબક્કો પ્રભુએ તમારા હૃદયમાં સ્થિર અને મજબૂત કર્યો so you are fully equipped in the spirit હવે તમે આત્મામાં તૈયાર થઈ ગયા છો સજ્જ થયા છો now you pray to god હવે તમે પ્રભુને પ્રાર્થના કરો and the miracle will come down અને ચમત્કાર એ ઉતરી આવશે let this room be a upper room આ જે જગ્યા છે એ ઉપલી મેળી બની જાય holy jesus રેશાદારા બહાલાની કાલાતુરબા નેશુથુરબા હાલીની ખરાબા your zealous prayer તમારી એ વાસ્તવિક પ્રાર્થનાઓ that brings victory એનાથી જીત મળશે pray પ્રાર્થના કરો holy jesus thank you lord thank you lord thank you lord thank you lord raba sheha rabara nashitiri bahala teraba ku mahala teraba shihira matara mahala tarabishakara bahala nere kole mahala nadoraba shetiri bahala nakala The God is hearing your voice. દેવ તમારી મધ્ય હાજર છે The God closely hearing your voice. અને દેવ બહુ ધ્યાનથી તમારો અવાજ સાંભળી રહ્યા છે. Rena halena turaba shikiri mahala. Doro shatira bahala dina kalabara hala turabasha. We have five more minutes. હજુ બીજી પાંચ મિનિટ આપણે લઈએ If you- બોલીને પ્રાર્થના If કરીએ you fill in the spirit and pray, જો તમે આત્માથી ભરપૂર છો આત્માનો અભિષેક પામેલા છો તમે પ્રાર્થના કરો we મૌન can, બોલીએ. we can bring the change in the Bodbandar. આપણે આ પોરબંદર ની અંદર બદલાવ લાવી શકીએ છીએ હોલી જીસસ હરે શદીરબા નશતુરબા હાલા મોણું ખોલીએ મોણું ખોલીએ પ્રાર્થના કરીએ તીતરાશિથી નમહલતુરબા હાલાતરબા શુકરબા નેશિજરબા હાલા તુલીમો નોમાકી નહલીદીરબા હાલનાકા كيد لي مانا كلبا شغيلا بحالا ما يولو تيري كانا لنا كلا دربا شكي كانا مانا ساكوريان لنا مانا شاكوريان بير الشكورة بحالا نيني كلبا تيرا هلي تيكانا حالاكي محالا تيرا با شكي ربا حالا نيرا شطورا با زيرا شكرا بحالي شدورا با The God is filling you. દેવ તમારી સાથે વાત God is કરે છે. filling you with the vision. દેવ તમારી સાથે સેવાના The વિશે વાત eyes કરે of છે. understanding is opening. તમારા હા તમારા અંતરની આંખો ખુલ્લી થઈ રહી છે Holy Jesus. યેસુ Ore shetira bahallina kara hulla mahala. You're seeing the things. અત્યારે તમે બાબતોને દર્શન યુ સીઇંગ ધ ફ્યુચર તમે ભવિષ્યને જોઈ રહ્યા છો God is telling you God is showing you પ્રભુ તમને કહી રહ્યો છે પ્રભુ તમને દેખાડી રહ્યો છે આમેન આમેન ઓ રે શાદેરા બહાલા મે શખરા બહાલા ને શદેર મહાલા amen The Spirit of the Lord is upon you. દેવનો આત્મા તમારી પર છે. Amen. Holy Jesus. Holy Jesus. Holy Jesus. Holy Jesus! ದಿನ ಕಲಕರಪ ಓ ರಾಷ್ಟ್ರತರ ಬಹಳ ನೇಷೋತ್ಸುರ ಬಹಳ ತಲೆ ಚುರ ಬಹಳ ನಿಖಲ ತುರ ಬಹಳ رشود ربا شند رهن رکلا نرمی کنات ربا شکین نکلا تیرا با کلا نکلا للیتی نما نانا تو ریتی نیکا نانا رکی لارا ما رشا دے ربا حالے نکیلی تو ربا حالا ما رشا تو ربا حالا نی نکالا دے رشا تی ربا باگا نانا کا ککا لدا دارا راتی نی نالا ملدو ربا ہنے نخلی تکن نخلی مکو محالے دا The deliverance is taking place. Holy Jesus, Lord is delivering you. તમને છુટકારો આપી રહ્યો Holy Jesus, God is delivering you. તમને છુટકારો આપી રહ્યો છે God is making us a worthy અને પ્રભુ તમને એના પસંદ કરેલો છે Satan Satan is losing his grip અને શેતાન તેની પકડ એ ઢીલી થઈ રહી છે Satan is losing grip શેતાનની પકડ ઢીલી થાય છે હાલેલુયા રે લો લો લો લો તીરબહાન bahana. Na shatara bahala. Re in Jesus name. In Jesus name. Oh rishagala bara. Hallelujah. What you're seeing is not a normal imagination. તમે જે જોઈ રહ્યા છો એ કોઈ સામાન્ય કલ્પનાની વાતો નથી God himself showing you, my dear sister. મારી વાલી બહેન પ્રભુ તમને બતાવી રહ્યો છે Oh, God is urging you to pray for that. અને પ્રભુ તમને કહે છે કે તમે આગ્રહથી પ્રાર્થના Holy કરો. Jesus. Oh, re la la la Mahummaha Nahila Tere Mohola para Shikaraba Nera Shakila Bahina Kaleta Natora Bahala Nikara Thank you, Lord. Thank you, Lord. પ્રભુ તમારો આભાર A loving and gracious Heavenly Father. પ્રેમાળ અને સ્વર્ગીય મારા પિતા I praise you, Lord, for this wonderful fasting prayer meeting. પ્રભુ આ ફાસ્ટિંગ પ્રેયર મીટિંગ માટે તમારો પુષ્કળ આભાર માનું છું. Lord, you have filled with us with your my amazing grace. પ્રભુ તમારી અદ્ભુત કૃપાથી તમે અમને ભરપૂર કર્યા છે You have spoken to us in a, ma- in a different dimension. પ્રભુ એક અલગ આયામથી તમે અમારી સાથે વાર્તાલાપ કર્યો છે And you have given an idea about what is prayer. પ્રભુ પ્રાર્થના વિશે તમે અમને અમા- એક નવો ખ્યાલ આપ્યો છે And you have revealed your truth to your children, Lord Father master. પિતા પરમેશ્વર અમારા સ્વામી તમે તમારા પ્રાર્થના વિશેનો જે ખ્યાલ હતો એ તમે પ્રગટ કર્યો And you have spoken to the church. પ્રભુ મેં તમારા લોકોની સાથે મંડળી સાથે મેં વાત કરી And you have spoken to the ministers. મેં સેવકોની સાથે પણ વાત કરી છે Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Lord Father Master, I commit once again each and every one those who gathered here. પિતા પરમેશ્વર અહીંયા આવેલા દરેક વ્યક્તિને હું ફરી એકવાર તમારા હાથોમાં સોંપી દઉં છું. Whatever in the heart's desire for them. પ્રભુ એમના હૃદયની જે કંઈ ઈચ્છાઓ હોય ઇન જીસસ માઇટી નેમ ઈસુના સામર્થ્ય નામમાં લેટ ઇટ બી ડન એ પ્રમાણે થાઓ Amen. Amen. In Jesus' mighty name I pray. ઈસુના સામર્થ્ય નામથી હું માંગુ છું. Amen. Amen. Amen. તાળી પાડો